საღამოშვიდობის 4-თვიანი პაუზის შემდეგ მეორე არხის ახალი სტუდიიდან მოგესალმებით ეს არგუმენტების ძრუა მე კი მისი წამყვანი ზვია დავალიანი ვარ. გასული თვეების მანძილზე საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთ არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. უშუალოდ საქართველოსში გასული ზაფხულის ყველაზე ცხელი თემა უდავოდ მედიის თემა იყო და იგი დღემდე ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება. რაც შეეხება მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, აქ ბუნებრივია ყველაფერი გადაფარა. რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის დედაქალაქში დატრიალებულმა სიცხლიანმა ტრაგედიამ, რომლის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ასეული კი დაშავდა. რა ხდება ქართულ მედიაში მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, როცა მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთ წელიწადზე ნაკლები დარჩა. რატომ შეჭერდა რამდენიმე პოლიტიკური გადაცემა ზაფხულში და არის თუ არა კავშირი ამოვლენებს შორის? რა ხდება რუსთავი ორთან დაკავშირებით და მართლაც ემუქრება თუ არა საქართველოსი სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე? ასევე რა გამოწვევების წინაშე აყენებს მსოფლიოს და საქართველოს ტერორიზმის მორიგი ახალი ტალღა? სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს არგუმენტების დროში ჩვენი სტუმარი კი გადაცემის პირველ ბლოკში იქნება პარლამენტის იურდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ხოლო მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმრები იქნებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ელისო ჩაფიძე სოციოლოგი ზურაბ ბიგვავა ჟურნალისტი ია ანთაძე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი გარდაუშვალოდ სტუდიაში მოწვეული სტუმრებისა გადაცემის პირველ ბლოკში პარიზიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვება საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მწერალი პატ ქურდაძე საღამოშიდობის მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ სტუდიას. გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა, მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც შესავალ სიტყვაში აღნიშნე, ჩვენ ძირითადი თემა უნდა ყოფილიყო და იქნება კიდეც მედიის თემა, მაგრამ არ შემიძლია კომენტარი არ გთხოვოთ უპირველეს ყოვლისა პარიზში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ პარიზმა ბუნებრივია მიიქცია ყველაზე მეტი ყურადღება, მაგრამ ამ დღეებში სოფლიოს სხვა წერტილებშიც განხორციელდა თითქმის ანალოგიური მასშტაბის ტერორისტული შეტევები. ნუ რა გითხრათ აქ მე მგონი ერთადერთი კომენტარია შესაძლებელი რომ ეს რაც მოხდა ეს არის დიდი ტრაგედია და ეს არის დანაშაული არა მხოლოდ франგი ხალხის ძინააღმდეგ, არამედ ეს არის დანაშაული კაცობრიობის ძინააღმდეგ. და ასეთ დანაშაულებ დანაშაულობებთან ბრძოლა მხოლოდ ცივილიზებული ქვეყნების ერთობლივი და კოორდინირებული მოქმედებებით არის შესაძლებელი. ძალიან რთულია, ასე დანაშაულთან ბრძოლა, საზოგადოდ ფანატიკოსებთან ბრძოლა არის უაღრესად რთული. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო პრევენციისთვის, რომ გასავსი რამ არ მოხდეს, მაგრამ მოგეხსენებათ, იმდენად გაადვილებულია დღეს გადაადგილება და მოძრაობა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, რომ სრული კონტროლი და სრული პრევენცია უაღრესად რთულია. სამწუხაროდ ადვილად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სახეობის იარაღი. რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცები აწარმოებენ ამ იარაღს, იარაღის ვაჭრობით კეთდება ძალიან დიდი ფული. არანაკლები ალბათ ვიდრე ნარკოტიკებით ვაჭრობით. ეს მე გულისხმობ იარაღის არალეგალურ იარაღით არალეგალურ ბიზნესს. და ყველაფერ ამასთან არის საჭირო ბრძოლა. ერთობლივი ძალის ხმევით ფიქრობ რომ შეძლებს ცივილიზებული კაცობრიობა აღკვეთოს მსგავსი მოვლენები. გასაგებია, მე კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვა ამ თემასთან დაკავშირებით, მესმის რომ ეს არ არის უშუალოდ თქვენი სფერო შეიძლება, მაგრამ ალბათ ეს კითხვა ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქეს აწუხებს დღეს რა როგორ შეიძლება ჩვენ დავიცვათ თავი, ან რა უსაფრთხოების გარანტიებზე შეიძლება ვისაუბროთ საქართველოსთან მიმართებაში, თუკი ასეთი საფრთხე საქართველოსაც დაემუქრება, მაშინ როდესაც როგორც ხედავთ, სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების სპეცსამსახურებიც კი უძლურნი არიან აი ასეთი არასტანდარტული საფრთხეების წინაშე. მითუმეტეს რომ ინტერნეტით ხშირად უკვე ხშირად ხედავთ გარკვეულ რგოლებს, სადაც თითქოს საქართველო მოიაზრება ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეთ ისლამურ სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. ну პირველი რაც შემიძლია გითხრათ ტერორიზმთან ბრძოლისთვის საკანონმდებლო ბაზა ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში მაგრამ საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება холод იმის შესაძლებლობას იძლევა რომ э, დანაშაულის ჩამდენი თუ დანაშაულის დამგეგმავი э, დაისაჯოს მაგრამ ამას გამოვლენა სჭირდება გამოვლენისთვის კი э, უპირველესი არის სპეცსამსახურების მოქმედება მათი კვალიფიკაცია მათი მატერიალური აღჭურვილობა აა რომელიც э, არც თუ იაფი ღირს ყველაფერი დაკويرების საშუალებები ახლა მოგეხსენებათ э, განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნებს აქვთ დაკويرების არამხოლოდ დედამიწაზე არსებული საშუალებები, არამედ კოსმოსიდან დაკويرების საშუალებებიც, რაც მათ საშუალებას აძლევს ბევრი რამე დროულად გამოავლინონ, ხოლო დანაშაულზე ასე ვთქვათ, სწრაფი რეაგირება მოახდინონ. Э, ასეთ საშუალებებზე ჩვენ ხელი მიგვიწვნება მხოლოდ იმ ქვეყნებთან ჭიდრო თანამშრომლობით, იმ ქვეყნების უსაფრთხოების სამსახურებთან ჭიდრო თანამშრომლობით, ვისაც აქვს ასეთი საშუალებები. მე ვიცი, რომ საქართველოს აქვს ხელშეკრულებითი ურთიერთობები და ის მას საშუალებას ეძლევა საშუალება გამოიყენოს ასეთი საშუალებები. ხდება ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა. და ასე თქვა ჩვენი ყველა შესაძლებლობა აა საზღვრის კონტროლის თვალსაზრისით იქნება თუ სხვადასხვა საეჭო მოქმედებების თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ ინტერნეტ პორტალები, სადაც სოციალური ქსელები, სოციალური ქსელები, სადაც ხდება მოწოდებები, აგიტაციის გავრცელება, მუხარის გავრცელება და დაანონსებაც კი რაც ყველაზე ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა თუნდაც თუნდაც 20-30 წელს. ხო, აქ განსაკუთრებით სახიფათოა ჩემი აზრით ისეთი ისეთი გადაცემები, ისეთი ვებგვერდები, რომლებიც აგიტაციას უწევენ ამ ისლამურ სახელმწიფოში მუსლიმების ჩართვას და ამ ისლამურ სახელმწიფოში შემოგვიმოდებში და ჩვენთვის ცნობილია რამდენი ვებგვერდი. თუ ასეთი ვებგვერდები მე იმედი მაქვს რომ სასამართლოს თვის მიმართვის შემთხვევაში სასამართლო გასცემს ნებართვას რომ აიგრძალოს ასეთი ვებგვერდები, რადგან აგიტაციას შეიძლება გავლენა მოახდინოს ჩვენს მოქალაქეებზე, ამ მოქალაქეთა ნაწილზე, მე დარწმუნებული ვარ, ეს თუ იქნა კიდე ძალიან მცირე ნაწილი იქნება და როგორც რამდენიმე შემთხვევა ვიცით, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ჩაერთვნენ ამ ისლამური სახელმწიფოს შემოადგენლობაში და იქ იბრძვიან, რომ ამას მაქსიმალურად შეუშალოთ ხელი. რასაკვირველია სასაზღვრო კონტროლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გასაგებია გასაგებია მე თქვენის ნებართვით გადავალ იმ საკითხზე რომელიც ჩვენი ძირითადი თემა უნდა ყოფილიყო დღეს გულისხმობ მდგომარეობას ქართულ მედიაში და ქართული ზოგადად ქართული მედიის კონტექსტ ზაფხულის პერიოდში დღემდე აა როგორ შეაფასებთ პირველი კითხვა მინდა ასეთი დაგესვათ, აი ზოგადად როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას? ჩვენ ვიცით, გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლისა 2012 წლის 1 ოქტომბრის ერთ-ერთ უმთავრეს მონაპოვრად ყოველთვის თვლიდა მედიის გათავისუფლებას, იმას, რომ მედია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში იყო გაცილებით თავისუფალი ვიდრე წინამორბედი ხელისუფლების დროს. თუმცა აი გასულ ზაფხულს გაჩნდა პირველი კითხვის ნიშნები ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციურად განწყობილ ჯგუფებში მართლაც არის თუ არა ეს ასე ან იქნება თუ არა ეს ასე ყოველთვის გულისხმობ განცხადებებს, რამდენიმე პოლიტიკური გადაცემის შეჩერებასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე რუსთავი ორის საქმეს. ვიდრე უფრო კონკრეტულ დეტალებზე გადავიდოდეთ, იქნებ ზოგადი შეფასება თქვენეული გაგვაცნოთ, როგორ აფასებთ, აი რატომ გახშირდა საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება თითქოს თუ ნამდვილად არ ვიცი, ახორციელებს ერთგვარ შეზღუდვას იმისას, რაც თავიდან იყო მის ერთ-ერთი საвизиტო ბარათი. რომ მოგახსენოთ, რატომ ამაზე მარტივად გაგცევთ პასუხს? უამრავი ასე ვთქვათ ბრალდება მსმენია აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლების მიმართ საფუძვლიანს თუ უსაფუძვლოდ. არაერთი ბრალდება ყოფილა ისეთ რაღაცეებზე, სადაც მართლა წარმოუდგენელია, რომ ამაში იყოს ხელისუფლების ბრალი. ახლა თქვენ ბძანეთ აი ზაფხულის პერიოდი მედიასთან დაკავშირებით. მოდით გადავხედოთ ყველა წინა წელს, თუნ 1-10 წლების განმავლობაში. ზაფხულობით როგორც წესი ტელევიზიებში ток-შოუები ან მინიმუმამდე დასული ან საერთოდ აღარ არის. გეთახმებით. ხო, და შემდგომ სექტემბრიდან, უფრო სექტემბრის მეორე ნახევრიდან იწყება ხოლმე თანდათანობით გააქტიურება. მე მგონი არ ცდები, ხო? ახლა პოლიტიკური ჩვენ ცოტა დაგვაგვიანდა, თუმცა ზოგადად არ ცდებით. პოლიტიკური ток-შოუები სხვადასხვა ფორმატისა დახურულა ხოლმე, ახალი შექმნილა. თუ გაქრება ეს ток-შოუები, მაშინ უნდა ვიფიქროთ და დავსვათ კითხვა, რატომ ხდება ეს. მაგრამ თუ ერთ ტელევიზიაში რაღაცა მიზეზის გამო, მე არ ვიცი რა მიზეზის გამო, შეწყდა თოქშოუები, მაგრამ სხვა ხუთში გრძელდება. მაშინ რანაირად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედების შედეგი. თუ დახურე, რატომ არ დახურა მეორეშიც, მესამეშიც, მეოთხეშიც? მე э, თან მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ის ვისაც მიყავდა თოქშოუ ეს თუ ვისაც ვიყავდა თოქშოუ ერთ ტელევიზიაში. შემდგომ აგრძელებს ამას სხვა ტელევიზიაში. ტელევიზიებიდან მიდიან ხოლმე პროგრამის წამყვანები, რაღაც პროგრამული გარკვეული გადაცემების წამყვანები. ჩდება გულდაწყვეტა როცა მოგწონს ეს სამყარო, შემდგომ ეს სამყარო შეიძლება აღმოსდეს ხოლმე სხვა ტელევიზიაში, აღმოსდეს სხვა პროგრამით. რატო ხდება შიგნით? რის გამოწვეთს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა კონკრეტულ პირებთან ამ ურთიერთობას მე არ ვიცი. მიზეზები შეიძლება იყოს ობიექტური, სუბიექტური, მაგრამ ეს მათი საქმეა. ამაში ხელისუფლება არ შეიძლება რომ ერეოდეს. ну ай როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად რომ ტელევიზიის ასე ვთქვათ მართველმა ორგანომ დახურა რომელიღაც პროგრამა და ხელისუფლება მუთხრას როგორ გაბედე ამ პროგრამის დახურვა თქვენ ეს პროგრამა უნდა გააქცევოთ იქნება ეს თუ არა ჩარე ეს იქნება ზუსტად ისეთი ვიჩარება, როგორც ხელისუფლებამ რომ უთხრას, ეს პროგრამა დახურე და მეტი აღარ გავიდეს. ამიტომ აქ საკმარისი არგუმენტების გარეშე, საკმარისი ფაქტების გარეშე თქმა იმისა, რომ ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედება, უბრალოდ არასწორი იქნებოდა. და რა ვიცი, გადართეთ, ვისაც სურვილი აქვს თქვენი ტელევიზორები სხვადასხვა არხებზე გადაიყვანეთ ხოლმე და მე მგონი ლომის წილი გადაცემებისას სწორედ ხელისუფლების მოქმედების კრიტიკას ეწყობა. და კაში რანაირად შანს აქვს ხელისუფლების ჩარევა. მე უბრალოდ დავსვი კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის, თუნდაც ძალიან ხშირად ჩანს იგივე სოციალურ ქსელებში, მე არ ვამტკიცებ არც იმას, რომ ასია, არც იმას არ არის, ბუნებრივია თქვენი პოზიცია გასაგებია, მე მინდა გადავიდე უფრო. მაგრამ ბატონო, მე მარტო ერთიან დადებას დავამოდე, ვიცით? უამრავი ბრალდება მსმენია. თქვა, ბრალდებები მსვენი ამ წლების განმავლობაში ჩემს მიმართაც. და იმდენად უსაფუძვლო ბრალდებები ყოფილა ხოლმე. ნუ დაახლოებით ასეთი რომ მე რომ გამოვიდე და დავიწყო ის მткиცება რომ არა ბატონებო, არა ვარ ახლემი. ნუ ამიტომ არ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას. სამწუხაროდ უსაფუძვლო ბრალდებები ფაქტებით манипуლირება, არასწორად მიწოდება ინფორმაციისა, <coughs> იმიტომ რომ ერთი და იგივე რამ, რაც მოხდა. იმის დამიხედვით, როგორ მიაწოდებ და როგორი თანამიმდევრობით შეიძლება ამან ერთ დასკვნამდე მიიყვანოს სმენელი, მეორე შემთხვევაში მიიყვანოს საწინააღმდეგო დასკვნამდე. და ამისათვის შორს წასულ არ გჭირდება. გასაგებია. აა მე მინდა გადავიდეთ რუსთავი ორის თემაზე, თუმცა მანამდე მე მაწყობინებენ რომ ბატონი პაატა ქურდაძე ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩართოთ ბატონი პაატა ქურდაძე პარიზიდან აა რომელიც ჩაგვაყენებს საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ამ წუთებში საფრანგეთის დედაქალაქში. აა ბატონო პაატა გესმით ჩვენი? მე გამარჯობა, მოგესალმებით. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. პირველ რიგში ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიუსამძიმრო ფრანგ ხალხს და მოგისამძიმროთ იმ ტრაგედიის გამო რაც მოხდა. პირველი კითხვა ბუნებრივია რა ხდება ამ წუთში პარიზში იმიტომ რომ ვრცელდება ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ჩვენ ისიც არ ვიცით ამ წუთისთვის რამდენად დაწყნარდა სიტუაცია საფრანგეთის დედაქალაქში და რამდენად ექვემდებარება ალბათ თუნდაც ამ წუთებისთვის კონტროლს პარიზი ისიც რომ ალბათ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ცოტა უცნაურად მეჩვენება იმიტომ რომ თითქმის ყველა არქის წარმომადგენლები არიან ახლა მე მგონი ალბათ შეეძლოს ეჩვენებინათ პარიზში ცხოვრება ნორმალურად მიმდინარეობს. ახლა ეს წუთია, ნუ ცოტა ხნ ტელევიზორი ჩავწე და დავინახე პარიზის რესტორნებმა, ბისტროებმა, ასე ვთქვათ, ალბათ ის რაღაც ბისტროის პატარა რესტორნები, აქცია ჩაატარეს, აქცია გამოაცხადეს ესეთი ჩვენი ჩვენი პასუხი ტერორიზმს და რამდენიმე დღე მოუწოდებენ პარიზელების პასუხი ტერორიზმს და ელი პარიზი ტერასებზე თვითონ ჩიკაგოინის დასავლეთ ჩამოჯდეს ხოლმე თუმცა გუშინ მაგალითად გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ სროლა გარკვეულ უბნებში ქუჩებზე ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა არა არა სროლა არა არა მე მესმის რატომაც დამისვით უბრალოდ აი ეს აი ეს რაღაც საშინელი პანიკა არა თუმცა რა თქმა უნდა ეს პანიკა თანდაზე ცხოვრებას ის კი არა ეხა მაგალითად ცოტა ხნის ჩემი ქალიშვილი მოვიდა სახში ადრე რატო მოხვედი მეთქი ადრე მითხარო მიტერანის ბიბლიოთეკა ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა საფრანგეთში ეს კალბი ის იყო ალე როგორ არის ნუ ზარი რომ ბომბი არისო და ნუ ამიტომ იწულებული იყო დაცალეს ბიბლიოთეკა ნუ რა თქმა უნდა ხალხი შეშფოთებულია უფრო მე დავარქროდი სიფრთხილეს იმას რაც ხდება საფრანგეთში ვიდრე პანიკას და დესტაბილიზაციას ქვეყანა არ არის დესტაბილიზირებული ეხლა აი თუ ჩემ მიმდინარეობს ნაციონალურ ასამბლეაში ასევე ეს ძალიან დისკუსია მემარცხენეებსა და მემარჯვენეებს შორის სხვადასხვა საკითხებზე და ну ну დაგაბული სიტუაცია მაგრამ იმის თქმა რომ აქ რაღაც დესტაბილიზირებული ხოვრება არ გრძელდება გაჩერებული რაღაც შეშინებულები ძივარ სახში ეს არაც მართალი არ იქნებოდა მართალი მე ვიტყოდე გასაგებია ისი ისე არ არის როგორც იყო სამი დღის წინ რა თქმა გასაგებია თქვენ მემარცხენეები და მემარჯვენეები ახსენეთ სწორედ ამ კონტექსტში ალბათ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე განცხადება ქალბატონ მარინ ლეპენის და ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ტერაქტი პრინციპში საფრანგეთში შეცვლის პოლიტიკურ ლანდშაფტს იმგაგებით, რომ მარინ ლეპენი ალბათ ძალიან გაძლიერდება. მის მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზრდება, რაც სავარაუდოდ შეიძლება საფრანგეთის პოლიტიკური ლანდშაფტი გარკვეულწილად შეცვალოს ან კორექტივები შეიტანოს. რამდენად აკვირდებით თქვენ ასეთ განწყობებს, ანუ იმატებს თუ არა იგივე თუნდაც მარინ ლეპენის კურსის მხარდამჭერთა აქტივობა და პირიქით э, იცით э, რა არის თუნდაც გითხრათ როდესაც ას მსგავსი სიტუაცია ქვეყანაში არა თვითონ ეს ეს განცხადებები რაც არა მარტო მარინს თავის აი მამამისიდან მომდინარე უკეთდებოდა რა ეს განცხადებები რომ ეს ემიგრაციის შეწყვეტა ქვეყნის ტერიტორიის დაეთოვებინა დიდათი ადამიანებისთვის, ვინც ითხლება რესპუბლიკის საშიშად და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რა სიტუაცია რა მდგომარეობაში წეს იყოფება საფრანგეთი დღეს ეს არა მარტო მარი ლეპენს არ მარტო მარი ლეპენის მოწოდებები ეს თავად მემარჯვენე განსაკუთრებით და მემარცხენე პარტიებში ცვლის დამოკიდებულებას ბევრი რამის მიმართ. მაგალითად თვითონ ის ფაქტი რომ ფრანსუა ოლანდმა გამოაცხადა საზღვრების დაკეტვის ნუ დაკეტვა ეს პირობითი აქ კონტროლის გამკაცრებაზეა ლაპარაკი კონტროლის საერთოდ არ იყო ეს უკვე ნიშნავს არის ის რადგან მარილ ლეპენი ამბობდა 2013 წელი და მამამისი კიდევ უფრო ადრე ამიტომ მე არ ამგონია რომ მარილ ლეპენი აი ეს უცებ ადგეს და მოიკოს და უცებ ახტეს პირველი პირი საფრანგეთში ეს მიმართ მაინც კეთრად ცუდი განწყობაა მე მაინც მგონია რომ მე მაინც მგონია რომ მის აი იმას რა თითოლებოდა ультраმემარჯვენეების იდეებად და მათ э, ის რაც მათ ეჭირათ ხელში ხო ამას ცოტათი ალბათ აიღებენ ეს ორივე ორივე მხარე აი ანუ შესაძლოა მართველი ამ შემთხვევაში э, ოლანდ უკაცრავად э, სოციალისტური პარტია შესაძლოა შებრუნდეს ოდნავ მარჯვნივ ასე უნდა გავიგოთ ალბათ ეცეთ რომ შემართლე რო გითხრათ ჩემი აზრით ახლა მე არა ვარ პოლიტოლოგი და პოლიტიკოსი და ბევრი წლები ახავარ და რაღაცა სულ არჩევნებში ვიღებ მონაწილეობას და ჩემი აზრით რა ეს დამოკიდებულება რაც ხო მემარცხენე მემარჯვენე ძინა საუკუნეში ეს უკვე აღარ არსებობს ხალხია ესენი არის ცენტრისტები მემარჯვენეებში ძალიან დიდი ნაწილია მემარცხენე მემარცხენე დამოკიდებულების სოციალური პრობლემების კაზე ისევე როგორც მემარცხენეებში ისინი ისეთივე კაპიტალისტები არიან ხლადისეთი არა მაგრამ როგორც მემარჯვენე რა მე არამგულია რომ აქ რაღაცები განსაკუთრებული გასაგებია რაღაცა ისეთი მის მოხდეს გასაგებია ბატონო პატა ერთი კითხვაც ხომ არ შეინიშნება გარკვეული აგრესია საზოგადოებაში ჩვენ ვიცით რომ ტერაქტის ღამეს გერმანიაში გადაწესულ ტორვილთა ბანაკი კანადაში უცნობმა პირებმა მეჩეთის დაწვას სადეს და იყო ასეთი ფაქტები თვითონ საფრანგეთში ან პარიზში ხომ არ შეინიშნება რამე განსაკუთრებული მე რამენადაც ვიცი არა არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ აქ ფრანგებმა იციან და მიჩეულები არიან საფრანგეთი არის ევროპაში ყველაზე დიდი კომუნოტე მუსლიმები საფრანგეთში ყველაზე მეტი მუსლიმები ფრანგებმა იციან თანაცხოვრება ამ ხალხთან იციან რამენად საშიშია აი ამასთან თამაში ისე ჩვენ ვრადეციან რომ არ არის ყოველი მუსლიმის ბრალი ის რაც მოხდა და რაც ხდება ისლამის სახელით არა და ამიტომ მე არაფერი არ გამიგე რაღაცა ჭორები იყო კარცელდა რომელიც ქართულ ინტერნეტში წავაწყდეს თქოს კალეში გადაწყვეს ბანაკი დიახ ასეთი ინფორმაციაც გავრცელდა არა არა ეს სრული წყვილია მე მაშინვე დავდევრა სადაც შემეძლო ეს Facebook-ში ფრანგული წარმო მე სულ ამიტომ არ ვახსენე კალე იმიტომ რომ ეს არ იყო დადასტურებული და დღემდე არ ვიცი რა მოხდა კალეში აბსოლუტურად ჩვეულებრივი შემთხვევითი ინციდენტი ხანძარი და არავითარ კრიმინალური კვალი იქ არ მიუკლევიათ და პირიქითი განაცხადეს რომ ისედაც საკმარისი პრობლემები გვაქვს და ძალიან თხოვეს რომ ასე ჯორებს ნუ ნუ გასაგებია ბატონო პატა ერთი ბოლო კითხვაც მინდა დაგისვათ სამომავლო განვითარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით როგორ ჩანს პარიზიდან საფრანგეთმა როგორც ვიცით გუშინ ძალიან ენერგიული დარტყმა განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს ბაზებზე სირიაში და პრინციპში საქართველოსი და საფრანგეთის გარეთ მე ვფიქრობ არის ერთგვარი მოლოდინი თუ ვარაუდი რომ შესაძლოა ზოგადად კოალიცია გააქტიურდეს სირიაში და ახლო აღმოსავლეთში იმდენად რომ საუბარი აქ თვით სახმელეთო ოპერაციის ალბათობაზე იქნება თუ არ იქნება, არ ვიცი, იმდენად ძიმე დარტყმა იყო, იმდენად იმდენად ძიმე დარტყმად გამოჩნდა ეს გარედან კოალიციაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ველოდოთ ასეთ სცენარს განვითარების? ესეთ ყველანაირი სცენარი მოსალოდნელია, ძალიან ძნელი ხმე რა თქმა უნდა, არა ჩახედულებში და აი პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში მაგრამ მე რასაც უყურებ აი ახლა დღეს უყურე რომ მაგალითად ოლანდი და პუტინმა ისაუბრეს ერთმანეთთან ერთად განახორციელეს რაღაც დარტყმები როგორ როგორ წესი ჩვენურად ვიცით რომ როდესაც საერთო ტერიტორია ერთიანდება და ჩდება კოალიცია ყოველ ტრებს შორის ამიტომ მე არ გამოურიცხავ არაფერს ნებისმიერ ამ შეიძლება მოხდეს ალბათ მოხდება კიდევაც ეს, იმიტომ რომ ეს ის ისი არ ჩერდება, შეუძლებელია მათი დამარცხება. <coughs> ალბათ აქ კიდე უნდა მიხვდნენ ჩემი პირადად ჩემი აზრია. უნდა მიხვდნენ პოლიტიკოსები, რომ ეს მარტო გარე და მარტო სამხედრო ძალით ამის დამარცხება შეუძლებელია. აქ არის ძალიან სერიოზული ესეთი ფენომენი, ალბათ შიგნით და თვითონ თვითონ თვითონ მუსლიმებმა თუ რაღაც რაღაც არ შეცვლა. მე მაინც გონია რომ რაღაც რეფორმებია. საჭირო შეგნით რა თქმა უნდა არ ვაბრალებ ყოველას ის ყველა მუსლიმი ტერორისტი მაგრამ მაინც ამ რელიგიის სახელით ხდება ეს ყველაფერი გასაგებია იმამები კარეთ მზადდებიან ეს ადამიანები და ჩამოდიან მერე საფრანგეთში თვითონ ეს ფრანგები არ არის ტერორისტები მაგრამ სასწაულებლად ამ რელიგიის მიდიან ამ გარ რელიგიის კი არა ნუ აი ექსტრემისტული რეჟიმი. გასაგებია, ეს ძალიან დიდი თემაა, რასაც ჩვენ ძალიან დიდი თემაა, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა და ჩვენ არაერთი გადაცემა მიგვიძღნი ამ თემისთვის და მომავალშიც მიუძღვით, თუმცა დღეს ჩვენი ფორმატი საშუალებას არ გვაძლევს უფრო ღრმად ჩავიდეთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩარტვისთვის, ინფორმაციისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ბატონი პაატაკურდაძე პარიზიდან პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ და მშვიდობას გისურვებთ ზოგადად თქვენ და არის და სრულიად საფრანგეთს და მთელ სოფლიოს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. კარგად ჟანებოდეს, ნახვამდის. ნახვამდის. პატრონ ვახტანგ, აა საფრანგეთში მოხდარ მოვლენებ უბრალოდ მე მე ფიქრობ ყველაფერში შეიტანა კორექტივები, ამიტომ აუცილებლად ჩავთვალე პირველ გადაცემაში არ შეგვეძლო ამასთან დაკავშირებით პარიზიდან ინფორმაცია არ მეგვეღო. რუსთავი ორის თემას რომ დაუბრუნდეთ. აი ძალიან ურთიერთ გამომრიცხავი შეფასებები გვესმის რუსთავიორის საქმეზე ზოგადად საზოგადოების სხვადასხვა ფენებიდან იურისტების სხვადასხვა სხვადასხვა იურისტებიდან შეიძლება ითქვას ასეც ერთ-ერთივე სფეროს ექსპერტები იურისტები კონსტიტუციონალისტები ერთ-ერთივე მოვლენას აფასებენ დიამეტრულად განსხვავებულად თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე და საერთოდ რა ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით? თქვენი თქვენეული შეფასებით. ჯერ მითხარით რომ რამდენი მაქვს? აა არ არ გაქვთ დრო შეზღუდული, შეიძლება ასე ჩათვალოთ. ესე გაქვს სხვადასხვა ასპექტი არის რუსთავიორთან დაკავშირებით. ერთი ეს გახლავთ აა საკუთრების საკითხზე დავა სხვადასხვა პირებს შორის დღევანდელ მფლობელებსა და მოდავე მხარეს ქიბარ ხალვას შორის ამდავის არც დეტალებში, არც სამართლიანობაში მე არ შევალ და ამაზე მსჯელობას არ დავიწყებ, რადგან მე კარგად მახსოვს ვინ იყო რუსთავი 2-ის მფლობელი, ის სამი პირი, გიწმარიშვილი, აქიმიძე და დვალი, ასენი იყვნენ, ესენი იყვნენ და შემდეგ წლების განმავლობაში არაერთ გზის შეიცვალდნენ მესაკუთრეები და მივედით იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაც დღეს არის. სადღაცა რაღაც შუალედში იქ გამოჩნდა მესაკუთრეთ ქიბარ ხალვაში. შემდგომ მის შემდეგ იყვნენ კიდევ სხვა მესაკუთრეები ბოლოს, აი ისინი ვინც არიან, ეს არის ის საკითხი, რომელზეც რომელიც შეიძლება გადაწყვიტოს მხოლოდ სასამართლო და არავინ სხვა. სასამართლოს გადაწყვეტილება მე თქვენ შეიძლება თქვენ მოგწონდეთ, მე არ მომწონდეს, ვიღაცას მოსწონდეს, ვიღაცას მიაჩნდეს რომ სამართლიანია თუ სამართლო, მაგრამ მაგრამ აა ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ. დღეს გვაქვს ის მდგომარეობა, რომელიც ყველა მიცის, იმიტომ რომ ყველა მედია საშუალება ამას მუდმივად აშუქებდა, ანუ ვიცით რა მდგომარეობა არის შექმნილი. მე ვიტყოდი ასე. სასამართლოში არის, თქვა, სამი ინსტანცია. თბილისის საქალაქო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვა შეუძლია სააპელაციო სასამართლოს მისთვის მიმართვის შემთხვევაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორიც გინდა იყოს იგი, ძალაშტატოების პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას გააუქმებს მთლიანად ნაწილობრივ შეცვლის. ის გადაწყვეტილება ასევე შეიძლება გასაჩივრდეს უკვე უზენაეს სასამართლოში. თუმცა გვაქვს ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელიც რომელსაც თავისი როლი აქვს ამ საქმეში ასევე და აი სწორედ ეს ეს უკვე სხვა საქმეა. აი აქ გამოჩნდა სცენაზე და საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელსაც მიმართეს რუსთავი ორმა, რუსთავი ორის თანამფლობელმა ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელები, სადაც ითხოვდნენ კონკრეტული სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის და სამოქალაქო კოდექსის კონკრეტული ნორმების შეჩერება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. და აქ გვაქვს დღეს ისეთი მდგომარეობა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ერთი ნორმა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსისა, რომელიც ეხება დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლი აღსასრულებლად მიქცევის შესაძლებლობას შემდგომ შეეჩერა მეორე ნორმის მოქმედება რომელიც სასამართლოს საშუალებას აძლევს რომ უზრუნველყოფის სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით იმისათვის რომ არ მიადგეს კომპანიას და მის შესაძლო კანონიერ მფლობელს ზიანი, რომ დანიშნოს დროებითი მართველი კომპანიაში და ამ ნორმის მოქმედება შეაჩერა. თან არის პრიად საინტერესო ვითარება შექმნილი. პირველ შემთხვევაში იმ ნორმის შეჩერება შეიძლება ზიანი მიაყენოს სრულიად სხვა რამის გამო სასამართლოსთვის მიმართველ პირს. სხვა საქმეზე საერთოდ და სხვა ადამიანს. რომელიც საერთოდ არ არის დაკავშირებული მედიასთან. სამწუხაროდ ჩვენ მე პარლამენტი ყავს ხედველობაში, საშუალება არ მოგვეცა იმ ნორმის შეჩერებასთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის წარგვედგინა ჩვენი პოზიცია და მიგვეთითებინა თუ რა საფრთხის შემცველი არის მესამე პირებისთვის. ნუ რას ნიშნავს საშუალება არ მოგესალმებით? ანუ მე ხშირად ასეთი აი ისევ რომ დაუბრუნდე სოციალურ ქსელებს და იმას რაც დაუშვათ ხალხის აზრს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხშირად ჩვენ ვკითხულობთ ასეთ შეფასებებს რომ ხელისუფლება ხელისუფლების ლოგიკა რაღაცნაირად გავს ოპოზიციის ლოგიკას ის ლაპარაკობს რომ რაღაცა ვერ შეძლო რაღაცა არ არ გამ რაღაც უფლება არ მისცეს მაშინ როცა თავად არის პრინციპში ხელისუფლება გასაკუთრებით მოდით მოდით მოდით მოდით გავარკვიოთ აქ არის არსებობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არსებობს საკანონმდებლო ხელისუფლება, პარლამენტი, რომელიც ადგენს კანონებს. გასაკვირველია. არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც აღასრულებს. არის კიდევ სასამართლო ხელისუფლება. სასამართლო ხელისუფლებაში ჩარევის უფლება არ აქვს არც პარლამენტს, არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ აქ ერთი აქ ერთი საინტერესო მომენტიც იკვეთება თქვენს ნებართვით თქვენს ყურადღებას მივაქცევ. ანუ საზოგადოება ხშირად კითხულობს ასე: თუ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლო წინა ხელისუფლების პირობებში იყო რეჟიმის ნაწილი და თუ ეს იყო რეჟიმი მაშინ როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს არის დამოუკიდებელი და დღეს ჩვენ მას პატივი უნდა ვცეთ და თუ არ იყო რეჟიმის ნაწილი და ეს საერთოდ არ იყო რეჟიმი მაშინ რატომ დაუშვათ იყო ეს აი რატომ საუბრობ დღემდე ამაზე რომ ეს იყო რეჟიმი მოდით ეცეთ რა არის ესე ჩვენ გამოგვივა ხტუნაობა აქეთ იქით არა მე ფიქრობ თქვენ პირველ არა თქვენ გე ამ კითხვაზეც გაქცევთ პასუხს სამწუხაროდ მე ერთერთმა ბლოგერმა უკაცდიახ ბაბათ ესე არ გამოგვია თქვენ კითხვას მისვამთ არბაცილით პასუხის გაცემას მე ახალ კითხვას მისვამთ და პირველი კითხვა დავრჩა პასუხი გაუცემელი გისმენთ მეორეც პასუხი გაუცემელი დაბრჩება უკვე იმიტომ რომ თქვენ მესამე კითხვაზე გადახვედით გისმენთ ბაბათ მე შემიძლია უბრალოდ სტატისტიკა გიჩვენოთ რამდენ გადაწყვეტილებას იღებდა სასამართლო თქვა 2009 2010 2011 2012 წლებში ერთი წლის განმავლობაში. ეს არის 2 3 4 გადაწყვეტილება. მეტი არა. რამდენი გადაწყვეტილება სიღებდა სასამართლო 2000, რამდენი მიიღო სასამართლო 2013 წელს, 2014 წელს და 2015 წელს. სამჯერ თუ 4 ჯერ მეტი მიიღო გადაწყვეტილება 2013-ში. იმაზე მეტი 2014-ში. და აი ამ გასულ 9 თვეში მიიღო უფრო მეტი გადაწყვეტილება, ვიდრე გასულ წელიწად. რატომ ხდება ეს? მოდი დაფიქრდეთ ამაზე. ყოველთვის საჩივრდებოდა კანონის ნორმები კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით. ყოველ ნორმაზე, ყოველ საჩივარზე გამწესრიგებელი ხდომა უკეთეს შემთხვევაში 9 თვის მიწურულს იმართებოდა. და თვითონ გადაწყვეტილება ცხადდებოდა ზოგიერთ წლინახევრის შემდეგ. რა იყო ამის მიზეზი? რა ნორმები საჭირდებოდა, მოდი დავსვათ კითხვა. საჭირდებოდა კანონის ის ნორმები, რომლებიც იყო მიღებული ამ წინა ხელისუფლების მიერ. და საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებდა სარჩელს ეს ნორმები გაუქმდებოდა. ნუ ახლა მე არ მინდა პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე, რატო იხილავდა სასამართლო მხოლოდ ძალიან ცოტა სარჩელს. და 2013-დან რატომ გაიზარდა ასე მკვეთრად განხილვის საზოგადოება საინტერესებს პასუხი ამ კითხვაზე მე მე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოზე ხელისუფლება არ ახდენს არანაირ ზემოქმედებას დღეს დიახ და ახდენდა თუ არა ადრე და იმყოფება თუ არა როგორც მე ვფიქრობ რომ ახდენდა მაგრამ მე ამას ვერ დავამტკიცებ და იმყოფება თუ არა მაშინ დავსვათ მომდევნო კითხვაც რაც ასევე ყველაზე ხშირად ისმება საზოგადოებაში როცა ამ თემაზეა საუბარი იმყოფება თუ არა თქვენი შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლო დღემდე ერთ-ერთი პარტიის გავლენის ქვეშ მე არ მინდა ვიფიქრო რომ ეს ასეა და გეტყვით რატომ სახელმწიფოსთვის მისი სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში არსებობდეს ის ინსტიტუტები, რომელთა მიმართ საზოგადოებას არ აქვს ნდობა დაკარგული. ამ ინსტიტუტების მორღვევა გაცილებით უფრო სახიფათოა, ვიდრე კონკრეტული პირისადმი ნდობის დაკარგვა. შეიძლება რომელიმე მოსამართლის მიმართ დაკარგოს საზოგადოება ნდობა. შეიძლება რომელიმე მინისტრის მიმართ დაკარგოს ნდობა, პარლამენტის წევრების მიმართ დაკარგოს ნდობა, მაგრამ არ უნდა დაიკარგოს ნდობა პარლამენტის მიმართ. სასამართლოს მიმართ. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ეს სასამართლო პირდაპირ აღებს კანონს ამ უსამართლო დიქცევა, მაინც ჯობია რომ არ დაიკარგოს ნდობა. იმ დროს, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლების მიმართ არის უამრავი პრეტენზია, ერთადერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი, ვისაც შეიძლება მიმართო ასე ვთქვათ, ვისთან ვისთანაც შეიძლება იჩივლო, რომ აი იქ პარლამენტი არ მოქმედებს სწორად. ან თავრობამ დააშავა რაღაცა. ეს ინსტიტუტი არის სასამართლო. როგორც საერთო სასამართლოები, ასევე კონსტიტუციური სასამართლოები. თქვენ იცით, რომ სასამართლოებში ხშირად ისმის ხოლმე საკითხი, რომელიმე მხარე აყენებს ხოლმე საკითხს, თქვათ მოსამართლის აცილების თაობაზე. რატომ? იმიტომ რომ მიაჩნია რომ მოსამართლე მიკერძოებულად იქცევა. და ხდება ხოლმე რომ აცილება საკმაყოფილებელი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული მოსამართლის მიმართ გაჩნდა უნდობლობა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს უნდობლობა ზოგადად სასამართლოს მიმართ. ჩვენთან სასამართლოებისადმი უნდობა ძალიან დაქვეითებული იყო, დღესაც ვერ არის მაინცადა მაინც კარგ დონეზე, და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად პოლიტიკურმა ხელისუფლებამაც და თავად სასამართლო ხელისუფლება რომ სასამართლოების მიმართ დობა გაიზარდოს ამ სამი წლის განმავლობაში პარლამენტმა მხოლოდ ერთხელ დასვა კონკრეტული კოლეგიის ორი მოსამართლის აცილების საკითხი არაერთი სარჩელი განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლო ამ სამი წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული სარჩელი განიხილა მათ შორის ნაწილი დააკმაყოფილა. ნაწილი არ დააკმაყოფილა. არც ერთხელ არ დაგვისვავს მოსამართლის აცილების საკითხი. ამჯერად დავსვით ეს საკითხი. თუმცა არ დააკმაყოფილეს. არ დააკმაყოფილეს. და სხვათა შორის განმარტება. დიახ, სხვათა შორის განმარტება, რომელიც მოგწეს, ერთ-ერთი განმარტება, მაგალითად, ну, მე ვიტყოდი ერთზე მეტიც. რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ კოლეგიამ გააკეთა, ჩემთვის აბსოლუტურად არა სათანადოა და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ კითხვას, რომელიც ჩვენ თქვით. გეტყვით რა კითხვა იყო დასმული. 19 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა ერთ-ერთი კომპანი, კერძო კომპანიის სარჩელი ერთ-ერთი ნორმის კონსტიტუციურობის თაობაზე და იმავდროულად ეს კომპანია ითხოვდა ამ ნორმის შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. 19 ოქტომბერს 26 ოქტომბერს სარჩელი შეიტანა რუსთავი ორმა. როგორც შემდგომ გამოირკვა, ზუსტად იმავე ნორმის ნორმას ასაჩივრებდა და მის შეჩერებას ითხოვდა. ორი დღის მერე 28 ოქტომბერს სარჩელი შეიტანა მესამე სუბიექტმა. პირველი იყო ფოთის ტერმინალი, მესამე იყო TBC ბანკი. მანაც იგივე ნორმა გაასაჩივრა. პირველი და მესამე სარჩელები დარეგისტრირდა საკმაოდ სწრაფად და 29 ოქტომბერს პარლამენტს აცლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ რომ აპირებს პირველი სარჩელის განხილვას 9 ნოემბერს ჩვენგან მიიღო თანხმობა მეორე დღეს 30 ნოემბერს ჩვენს წარმომადგენელს აცნობეს რომ აი კიდევ სხვა სარჩელია შესული იმავე საკითხზეო ან ვაერთიანებთ ამ ორ სარჩელსო და ორში იქნება განხილვა. ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ პარასკევს დღის მეორე დახევარში. ორშაბათს დილით 10-ის დახევარზე დაინიშნა გამწესრიგებელი ხდომა, ეგრეთ წოდებული ზეპირი მოსვენით, ანუ ხარეთა მონაწილეობით. ჩვენ ვითხოვეთ გონივრული ვადის მოწება სარჩელისთვის მოსამზადებლად. ამაზე მივიღეთ უარი. ნუ სხვა რაგზა დაგვრჩენოდა შაბათ კვირას, რამდენადაც შევძელით მოემზადეთ ამ პროცესისთვის და დილის 10-ის ნახევარზე ორშაბათს შეიძლება წარმოამდგენელი იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამასობაში მთელი ამ დღეების განმავლობაში იმის გამო რომ რუსთავი ორმა განაცხადა რომ მან სარჩელი შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი წარმომადგენელი ყოველდღიურად დახულობდა სასამართლოს ვებგვერდს და ეკითხებოდა საორგანიზაციო სამსახურს დარეგისტრირდა თუ არა რუსთავი ორის სარჩელი და თუ დარეგისტრირდა გთხოვთ დროულად მოგვაწვა პასუხი იყო ასეთი. სარჩელი არ დარეგისტრირებულა. ბოლო ასეთი პასუხი იყო 30 ოქტომბერს, პარასკევს. და ორშაბათს დილით აი მაშინ როცა იწყებოდა უდა დაწყებულიყო გამწესრიგებელის ხდომა იმ სხვა ორი მოსარჩელის თაობაზე. ვებგორძე დაიდო რუსთავი ორის სარჩელი და იქ აღმოჩნდა რომ სარჩელი დარეგისტრირებული იყო 26 ოქტომბერს. ანუ ფაქტობრივად ტყუილ მოიტყუა საკონსტიტუციო სასამართლო. ну, მისმა საორგანიზაციო დეპარტამენტო აბა გამ ზოგადად ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ერთი წუთით აქ გავაგზავნებ ახლა კიდე. ჩვენმა წარმომადგენელმა ჩვენ დავსვით კითხვა. აი ბაცილების შუამდგომლობაში. პირველ და მესამე სარჩელი თუ გაერთიანეთ. და შემდგომ როგორც აღმოჩნდა, რუსთავი ორი სარჩელი ზუსტად იმავე ნორმას ასაჩივრებდა. რატომ არ გაერთიანეთ ეს სარჩელი ამ ნორმასთან ერთად? აი პასუხი შემდგომი იყო, რომ ვიცით რა, იქ მოსარჩელეები, ეს პირველი და მესამე. მოსარჩელეები საერთო სასამართლოში ერთ საქმეში მონაწილეობდნენ და რუსთავი ორი საქმე სულ სხვა იყო, ამიტომ არ გავაერთიანე. თქვენ როგორ მე მინდა გითხრა მას, ანუ უკაცრავად ერთი წუთი. დიახ, რასაკვირველია. მრავალი წლის განმავლობაში მე შემიძლია მოგიტანოთ უამრავი მაგალითი, როდესაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელ პირებს შეხონდათ სარჩელი სასამართლოში და თუ ეს ნორმები, გასაჩერებული ნორმა ერთი და იგივე იყო, სასამართლო აერთიანებდა ამ სარჩელებს. ამ შემთხვევაში არ გაერთიანა, ეს მე მგონი პირველი შემთხვევაა. მეორე, რის გამოც გაგვიჩნდა ეჭვები კერძოებულობისა. გახლავთ ის რომ პირ იმ სარჩელებზე, როდესაც გამწესრიგებელი სხდომა ორშაბათს დილით უნდა ჩატარებულიყო, სასამართლომ დანიშნა საკითხის განხილვა მხარეთა მონაწილეობით. და რა მოხდა იქ? აი ეს არის ძალიან საინტერესო რა მე დღეს მოვისმინე რუსთავი იორზე ესეთი ინფორმაცია რომ მოსარჩელეებმა ფრიად საეჭვოდო გაიწვიეს თავისი სარჩელები უარი თქვეს თავის სარჩელებს და სხდომა არ შედგაო და ეს გააკეთეს 15 წუთით ადრე სანამ დაიწყებოდა რუსთავი იორის სარჩელის განხილვაო აი ეს პატარა манипуляция გაკეთდა ამ განცხადებაში საქმეს გახლავთ რომ არავინ არ იცოდა აცრობუკლა 15 წუთი იქამდე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცოდით თუ მოპასუხებ მოსარჩელე მხარე აპირებდა სარჩელზე უარის თქმას. ჩვენ წარმომადგენელი გამოცხადდა, მას მომზადებული ჰქონდა თავისი პოზიცია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის ასაბუთებდა თუ რატომ არ შეიძლება მოქმედი ნორმის შეჩერება. ანუ ჩვენ იმას კი არ ვაპროტესტებდით, რომ სასამართლომ არ უნდა განიხილოსო, რასაკვირველია უნდა განეხილა. მაგრამ არსებით განხილავდნენ ნორმის შეჩერება არ შეიძლებოდა, რადგან ეს ამას შეეძლო ზიანი მოეტანა მესამე პირებს. მაგრამ 15 წუთის შემდეგ ანუ სხდობა 10 ნახევარზე რომ დაწყებულ, არ უნდა დაწყებულიყო, აცოგ და 15 წუთი გამოაცხადეს, რომ მოსარჩელებმა უარი თქვეს სასარჩელზე. ამის მერე ჩვენი წარმომადგენელი მოდის სასამართლოდან და რა ხდება ამის მერე? 12-ს რომ აკლდა 18 წუთი, ამ დროს ატყობინებენ მას, რომ სასამართლომ განიხილა რუსთავი ორის სარჩელი და 12 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ არ ვიცოდით სასამართლო რომ იხილავდა ამ სარჩელს. უფრო მეცაც გეტყვით. მოსარჩელებ ხარეებს რომ არ გაეწვიათ ის თავისი სარჩელები. ის ხომ ვერ განიხილავდა რუსთავიურის სარჩელს, რადგან დაკავებული იქნებოდა და დღეს ვისმენ ტელევიზიით, რომ თურმე დანიშნული იყო რუსთავიურის სარჩელის განხილვა. და 15 წუთით ადრე იმ მოსარჩელეებმა თქვენს უარეს გასაგებია ბატონო ანუ манипуლირება ხდება მესმის ანუ ეს ყველაფერი კიდევ ერთ დავამატე კიდევ ერთ დავამატე კიდევ ერთ დავამატე სარჩელის განხსარჩელი განიხილა სასამართლომ ხარეთა მონაწილეობის გარეშე ანუ ჩვენ არ ქონდა საშუალება წარგვედგინა ჩვენი პოზიცია თუ რატომ არის სახიფათო ნორმის შეჩერება პასუხი იმაზე რომ რატომ იყო ერთი მოსარჩელეების შემთხვევაში მხარეთა მონაწილეობით და მეორე მოსარჩელის შემთხვევაში მხარეთა მონაწილეობის გარაშე. ამაზე ეცეთ როგორი იყო პასუხი? სასამართლოს ხრიდან პასუხი იყო ასეთი: ის სარჩელები არ იყო საკმარისად დასაბუთებული. რატომ უნდა შეჩერებულიყო და რუსთავი იურის სარჩელში სავსებით საკმარისი იყო რაღაცა. კოტის მისაღები ეს პასუხი, მისაღები. არ არის მისაღები და გეტყვით რატომ, იმიტომ რუსთავი იურის მიერ დასაბუთება ნორმის შეჩერების თაობაზე არის სულ ერთი წინადადება და ეს არის კანონის ნორმა. და მაშინ მაშინ მე დავსვამ ერთ კითხვას და ჩვენი დროც ნელ-ნელა იწურება, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აი ამ ინფორმაციისთვის, რაც მე ვფიქრობ მაყურებელმა ზოგი ფაქტი შეიძლება პირველად შეიტყო, თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ შესაძლოა ჩვენი მაყურებლის ნაწილისთვის რაღაც რეპლიკის საგადგენად. ჩვენი შე ჩვენი შუამდგომლობა მოსამართლე დაცილების თაობაზე ატვირთული არის პარლამენტის ვებგვერდზე. გასაგებია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დაწროლებით წაიკითხოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება ამ დეტალებში გაერკვას ადამიანი, რომელსაც მეტნაკლებად იურიდიული განათლება აქვს ან შეხება აქვს იურისპრუდენციასთან, ჩვეულებრივი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის შეიძლება ეს ტერმინები არ იყოს მაინც და მაინც გასაგები, მაგრამ სამაგეროდ ეს ნაწილი საზოგადოების სვამს ასეთ კითხვას შესაძლოა თქვენ არ გსურთ დაიჯეროთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ მაგრამ მეორე მხრივ თქვენაც ხედავთ რომ თქვენთვის პროფესიონალი იურისტისთვის გაუგებარია ძალიან ბევრი ნაბიჯი ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ განმარტება და ზოგადად ქცევა საკონსტიტუციო სასამართლოს. მაშინ თქვენ როგორ ხსნით ამას თუ არ გსურთ დაიჯეროთ რომ ის აიყურეთ როგორ არის? ჩვენ როცა შუამდგომობა დავაყენეთ მოსამართლეთა აცილების და ეს არ დააკმაყოფილეს, ჩვენ ის კი არ თქვით, რომ სასამართლოს არ ვენდობთ. ჩვენ დავაყენეთ მეორე შუამდგომლობა და ვთხოვეთ კოლეგიას, რომ საქმის განხილვა გადაეცათ პლენუმისთვის, ანუ 9 მოსამართლისგან შემდგარი სასამართლოსთვის. კოლეგია არის 4 მოსამართლისგან შემდგარი. ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ როდესაც სასამართლოს სრული შემადგენლობით განიხილავდა, გადაწყვეტილება იქნებოდა უფრო გაწონასწორებული, უფრო სწორი და ნაკლებად საიჭო. ეს შუამდგომლობაც არ დააკმაყოფილა ამ კოლეგიამ. ახლა, ნუ რა გითხრათ? აი როგორ ხსნით, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტურა დამოიწურა და მე მინდა რომ რაღაც შეჯამება გავაკეთოთ, რაც ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება. თქვენ ამ ყველაფერს როგორ ახსნით? მე დღესაც მგონია რომ გამწესრიგებელი სხდომა ისე როგორც ჩატარდა და ისე როგორც გაკეთდა აა აქ მე ვხედავ ვიკერძოებულობას, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი. გასაგებია. გასაგებია ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მობძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, არ გადართოთ დარჩით მეორე არხზე. რამდენიმე წუთში ჩვენ ქალბატონ ელისო ჩაბიძესთან, ბატონ ზურაბ ბიგოევსთან, ქალბატონ იანთაძესთან და ქალბატონ ნათია კუპრაშულთან ერთად დაბრუნდებით. სახელმწიფო ვალდებულია ყველა ბავშვის მისცეს განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობა. კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება ახორციელებს ახალ პროექტს კითხვა უკეთესი მომავლისთვის რომლის მიზანია სმენისა და მხედველობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების აღმოჩენა რომლებიც ვერ ღებულობენ შესაბამის საშუალო განათლებას დაგვეხმარეთ ხელოვნური ბარიერების გადალახვაში თუ გაქვთ ინფორმაცია მსგავს ბავშვებზე აუცილებლად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე 0800 333 555 12 წლის ლუკა ქობულაძეს აქვს ცერებრალური დამბლის დიაგნოზი და ესაჭიროება ოპერაცია საზღვარგარეთ. რისი საშუალებაც მის ოჯახს არ გააჩნია. ვთხოვთ გამოიჩინოთ გულის ხმიერება და დარეკოთ ნომერზე 0901 900 967. ზარის ღირებულება 1 ლარი. თავისუფლება და საზოგადოებრივი მოწყობილი წარმოგიდგა. ახალი საერთაშორისო პროექტი. ხოლმე 23 საათს მეორე ახსე. დღის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა გადაცემაში ნამდვილი დრო. ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ბულგარეთი სოციალისტური სისტემის დაშლის შემდეგ 90-იან წლებში ბულგარეთში ყოვლის მომცველი რეფორმების განხორციელება და კორუფციის წინააღმდეგ მასშტაბური ბრძოლა დაიწყო. ქვეყნის უმთავრესი საგარეო პრიორიტეტი ევროკავშირში გაწევრიანება გახდა. 1990 წელს სოფიასა და ბრიუსელს შორის ვაჭრობის, კომერციისა და ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. 2007 წელს კი ბულგარეთი ერთიან ევროპულ ოჯახს შეუერთდა. ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ბულგარელმა ფერმერებმა ევროკავშირის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მილიონობით ევროს დახმარება მიიღეს. 2014 წლის მონაცემებით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე 2006 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ გაიზარდა. ბულგარეთის მიერ მიღწეული წარმატებები ევროპული არჩევანის შედეგია. საქართველო ირჩევს განვითარების ევროპულ გზას. შეცვლის თუ არა დასავლეთის მოქმედ დღის წესრიგს მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის ბრძოლა. შაბათს 19 საათზე ეპიცენტრის თუმარია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. გამოაგზავნეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები გადაცემის Facebook-ის გვერდზე და მიიღეთ პასუხები პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს 17 საათზე პოლიტ ალტერნატივა. холод მეორე არხზე. ასოციაცია ანიკა 18 წელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებს იცავს. ეს ფერები გამოიყენებ თქვენ. ანიკა რომ ახალგაზრდებს საგანმანათლებლო შემოქმედებით და კულტურულ ღონისძიებებს სრულად უსასყიდლოდ სთავაზობს. ჩვენი კარი ღია ნებისმიერი დაინტერესებული ახალგაზრდისათვის. ჰარმონიული ოჯახი ჯანსაღი მომავლის საფუძველია. სახელმწიფო გმობს ძალადობას ოჯახში. დახმარებისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ სახელმწიფო ფონდის ხელხას 2 309 903 რუის ურბნისის ეპარქიაში, სოფელ ღოღეთში, მიმდინარეობს კვირაცხოვლობის სახელობის ტაძრის აღდგენა. სოფელი თავის სახსრებით ვერ ახერხებს ტაძრის აღდგენას. მოგმართავთ თხოვნით საქართველოში მაცხოვრებელ კეთილ ადამიანებს, ვისაც სურს ჩაერთოს ამ კეთილ და საუკუნოვან საქმეში. თხოვთ დარეკოთ მაქთიდან, ჯეოსელიდან, ბილაინიდან და სიკლეტიდან. გახდით ამ დიდებული საქმის თანამონაწილე. ერთად ვადიდოთ ღმერთი, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. დედამიწაზე ყოველ სამწამში ვიღასას ჭირდება სისხლი. აქ ჩვენთან წელიწადში 10-დან 15000-მდე ადამიანი საჭიროებს სისხლის გადასხმას. ერთი ადამიანის მიერ ერთხელ გაღებული სისხლი სამი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს. გაიღეს სისხლი უანგაროდ. გაიღეს სისხლი უანგაროდ. გადაურჩინეს სიცოცხლე. არგუმენტების დრო ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ზაფხულის მანძილზე ქართულ მედიაში განვითარებული მოვლენებისა და განსაკუთრებით რუსთავი ორის რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით და გადაცემის მეორე ბლოკში როგორც დაგვირდეთ ჩვენი სტუმრები იქნებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ქალბატონი ელისო ჩაფიძე სოციოლოგი ზურაბ ბიგვალა ჟურნალისტი იან თაძე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი საღამო მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის კანტონისო, მინდა პირველი კითხვა თქვენ დაგისვათ, ჩვენ ძალიან საინტერესო მომენტში შევწყვიტეთ ბატონ ვახტანგ ხმალაძესთან საუბარი. აა საკონსტიტუციო სასამართლოს როლზე საუბრობდით მთელ სამ პროცესში, რასაც რუსთავურის პროცესი ქვია და ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა, რომ მისთვის პრინციპში გაუგებარია საკონსტიტუციო სასამართლოს ქმედება ამ პროცესის მანძილზე, თუმცა მას არ სურს დაიჯეროს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იმყოფება ერთი კონკრეტული პარტიის, ну ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ და ასრულებს მის დავალებებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, э, აი როგორ ხსნით უპირველეს ყოვლისა э, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლს ამ საქმეში და როგორ აფასებთ ზოგადად э, აი ამ სასამართლო პროცესს? რუსთავიორის გარშემო განვითარებული პროცესები ძალიან საინტერესოა, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ვეჭვობ, რომ ვინმე შეძლოს პირველ მესაკუთრის დადგენა, იმდენად რთულია ეს საკითხი. მე არ მინდა რომ დეტალურად გასჯაში შევიდე, მაგრამ რეალურად რუსთავიერ მართლაც წარმეული ტელევიზია, მაგრამ ეს არ არის ერთი და ორი ადამიანისთვის წარმეული ტელევიზია. ეს წარმევის პროცესი, წილების გადაფორმების, გადმოფორმების და ასე შემდეგ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სწორედ ამიტომ აი ჩემ მეგობრები დამეთანხმებიან, იყო მუდმივად მოთხოვნა, რომ ცოდნო და ვინ არიან ტელეკომპანიის წილის მფლობელები და რა რეალური ინტერესები აქვთ მათ ბიზნეს თვალსაზრისით ისით, რომ კი, ტელევიზიას შეუძლია იყოს მხარე, რომელიღაც პოლიტიკური ძალის მხარეს მიმხრობილი ან მეტად ან ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ მაყურებლებმა უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ, ვის ინტერესებს ატარებს, ვის მიმართ უფრო მეტი სიმპათია აქვს, უფრო მემარჯვენეები არიან თუ უფრო მემარცხენეები არიან. ეს კავშირია იმ საქმესთან, რაც საკუთრებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა კავშირშია, მაგრამ დღეს მე რაც ვნახე რუსთავ იორთან მიმართებაში, ერთადერთ პოლიტიკური ძალა, რომელიც თავისუფლებას აძლევს, გარკვეული დირექტივები მისცეს და პოლიტიკური პროცესებისთვის გამოიყენოს რუსთავ იორი, არის ისევ მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ თუ კი ვინმეს განსჭირდება ამ ტელეკომპანიას განთავისუფლება, ეს არის სწორედ ზეწოლა და შანტაჟი აი ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხრიდან. ზოგადად რაც შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილებებს, მე არ შევალ ღრმად შეფასებაში, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ პიროვნულ ურთიერთობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ ვიცით, რომ აა როგორ გახდა გიორგი პაპუაშვილის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ის ადამიანები რამდენად არიან დაკავშირებულნი წინა ხელისუფლებასთან ან არა, მაგრამ მე მაინც მინდა იმედი დავიტოვო, რომ ისინი საბოლოო გადაწყვეტილებაში იქნებიან ობიექტურები, კითხვის ნიშნები არსებობს რა თქმა უნდა, მიუკერძოებლობა მათი ჩემთვის დგას სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა ვითვალისწინებ იმას, რომ სასამართლოს მიმართ მაინც ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა გამოვთქვათ შეფასებები, რომ ზოგადად როგორც ინსტიტუტის დისკრედიტაცია არ მოხდეს. გასაგებია. გასაგებია ბატონ ზურაბ თქვენ როგორ შეაფასებთ პრინციპში თავიდან რომ დაიწყოთ რუსთავი ორის საქმეს და განსაკუთრებით მაინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი თქვენი აზრით ამ საქმეში ბატონო შენიშნა მინდა შენიშნით მინდა დავიწყო ფსიქოლოგი ვარ და არა ვარ სოციოლოგი სპატარა განსხვავება და იმიტომ მოვიტანე შენიშნა რომ ესე იგი კუთხე რომელთანაც მე შეიძლება განვიხილო საკითხები არის ფსიქოლოგიური კუთხე და ამ მიმართულებით ვეცდები, რომ ესე იგი განვიხილო, იმიტომ რომ მე იურისტი არა ვარ და ძალიან გამიძნულდება ახლა იქ. აა სტრა არსებობს ესე იგი ფსიქოლოგიური სინამდვილე და იურიდიული სინამდვილე. რა თქმა უნდა ახლა უტრირებულად, მაგრამ ფსიქოლოგიური სინამდვილე გაცილებით უფრო ნიშნელოვანია და გაცილებით უფრო მეძე გავლენას ახდენს ვიდრე იურიდიული სინამდვილე. ფსიქოლოგიური სინამდვილე რაშია, რომ ესე იგი აი ეს აა წილების გადაფორმებები, რუსთავიორის წართევა, წამორთმევა, ეს იყო პროცესი, რომელიც დაკავშირებული იყო სამართლიანობის კი არა. აი იურიდიული სამართალწარმოების სასამართლოს სასამართლოს უზენაესობის სამართლის, საერთოდ კანონის დარღვევასთან. თელ საზოგადოებაში ესეთის დამეჭილებოდა, ესეთი ფსიქოლოგიური სინამდვილე არსებობს. ყველა ვიცოდით, რომ ესე იგი 15 ზუსტად აღარ ვიცი ვინ იყო ეს ეს ფლობელები. მესაკუთრეები, რომლებიც ეს ფლობელები გამოიცვალენ ძალიან ბევრი. აი ჩვენ ვისაც ვიცნობთ, ვინ ცნობილი სახელები არიან კიდე, მაგათ გარდა იურიდიულად ბევრი ფლობელი გამოიცვალა რუსტავიო. ეს ერთი სინამდვილე, რომ იქ არ ხდებოდა ყველაფერი კანონიერად. იქ ხდებოდა რაღაცა ზეწოლით, არა მარტო მევფიქრობ, საზოგადოებაში არის ასეთი განცდა. ჩვენ საზოგადოებაში ჩავატაროთ ესეთი გამოკვლევა 1000 კაციდან 99999 გეტყვით რომ ეგეთი ეგეთი სიტუაცია იყო რუსთავი ორზე. არ იმის და მიუხედავად შინაგნად პატიოსნად თუ გიპასუხოთ ხა ყველა ესე გიპასუხებთ. ეს სინამდვილე არსებობს რეალურად. ახლა მეორე საქმე იურიდიული იურიდიული საქმე, იურიდიული მხარე ამ საქმეში. მე ამის შესახებ ესე იგი ვერ ვილაპარაკებდი რომ არა ვარ სპეციალისტი არა ვარ ჩახტი არა თქვენი თქვენი თქვენეული კუთხე საინტერესოა რომ იურისტების შეფასება ძალიან ბევრი იურისტის შეფასება გვესმის ამ მის მანძილზე ასე რომ ამის ნაკლებობას არ განვიცდით შეიძლება ფსიქოლოგიის შეფასება გვინტერესოს იცით რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რა ფსიქოლოგიასაც რო ცოტა ხანი ფსიქოლოგიაც რო გვერდზე გადავდოთ არის ის რომ დღეს დღეობით ისეთ რა ყველაფერი არის აწყობილი და ყველაფერი მისული არის სასამართლომდე ყველა მიცის რომ სასამართლოს გარეშე ეს საქმე არ გადაწყდება მე ვთვლი რომ ეს არის დამსახურება და ეს არის მინახწევარი ამ ქვეყნის ამ თავრობის თუ ამ ხელისუფლების თუ ამ საზოგადოების ძირითადად რომ ყველაფერი სასამართლოში უნდა გადაწყდეს აღარ იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული ვიღაცის მიერ, სადღაც კულუარებში, ღამე, ვიღაცის წათმევა არ იქნება ესეთი რამე. იქნება ღია სასამართლო პროცესი, სადაც გადაწყვეტილება ზუსტად ასევე არსებობს სასამართლოსადმი ნდობის ან პირიქით უნდობლობის საკითხი, რაზეც ცოტა მოგვიანებით ისევ დავბრუნდეთ ამ საკითხს. ეს პროცესია. ეს არის პროცესი. კი, სასამართლოს მიერ ნდობა ცოტა დაიწია, ცოტა აიწია. ეს არის რაღაცა გარკვეული პროცესი, რომელიც ლოგიკურად მივა იქამდე, რომ სასამართლოს როლი და სასამართლოს მიმართულება აუცილებლად აიწევა, იმიტომ რომ სხვა გზა დღესდღეობით ჩვენი მოწმულობის სიტუაციაში სასამართლოს გარდა სხვა გზა არ არსებობს ამ საკითხის გადაწყვეტის. ამიტომ ზამნიშნელოვანია თუ დაუკვირდებით, ეს არ იქნება არც ღარიბაშვილის გადასაწყვეტი, არც ქართული ოცნების გადასაწყვეტი, არც ნაციონალური მოძრაობის გადასაწყვეტი. ეს იქნება სასამართლოს გადასაწყვეტი და სასამართლო თუ არის მიუკერძო მიკერძოებული, მიუკერძოებელი, ეს კიდე სხვა საქმე, ეს სამკე გასარკვევი საქმე. გასაგებია. და ეს პრობლემაა სხვათაშორის. მე დიდი პატივისცემით, მაგრამ სულედაც არ ვეთახო იმას, რომ შეიძლება ეს ობიექტური იყოს. რა თქმა უნდა, იქნება სუბიექტური. იმიტომ რომ სასამართლოს ის წარმომადგენლები, რომელიც დღეს არიან ჩართული საქმეში, ისინი ხარეთ გამოიყურებიან დღესდღეობით. აი რომ შეხედოთ აი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, აქ პირდაპირ ხედავს ეს არის და ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რა თქმა უნდა, ამას ლაპარაკი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შემთხვევაში. ეს უმრავლესობის წარმომადგენლები არ ამბობენ ამას და ამბობენ რომ უნდათ <coughs> ჯეროთ რომ არა რომ უმრავლესობის წარმომადგენლები მე გეუბნები ჩემ მოსაზრებას, ესე იგი როგორც სპეციალისტი როგორც ფსიქოლოგი შთაბეჭდილება ყველა სიტუაციაში და ლოგიკა თელიან საქმის განვითარების აჩვენებს იმას რომ ესე იგი როცა აწყობს მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალურ მოძრაობას რომ დაკავშირებული რუსთავერთან ესეც აბსოლუტური რეალობა და აბსოლუტური ფსიქოლოგიური სინამდვილე როგორც გინდათ ისე შეხედეთ ამას და როგორც აწყობს ესე იგი ნაციონალურ მოძრაობას ამ სიტუაციაში კონსტიტუციური სასამართლო რომელიც არ ვიცი მე უნდა ერეოდეს თუ არა ესეთ საქმეებში იღებს იმ გადაწყვეტილებას იმ დროს იმ მომენტში როცა საჭიროა და როცა ამას საჭიროებს აი ეს პოლიტიკური ასე ვთქვა ძალა ალბათ დასკვნა არის ესე იგი ცალცახა ძალიან მარტივი და ძალიან ნათელი გასაგებია დიდი მადლობა ქაპიტონ იასმინს დავუსვა შემდეგ კითხვა ქაპიტონ ია პრინციპში საინტერესო მომენტია მართლაც რუსთავი ორი რუსთავერთან დაკავშირებით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა იცვლება მესაკუთრე ან ფორმდება წილები ამ ამ ტელეკომპანიას. მართლაც ალბათ შეიძლება სერიოზული სტატია გამოვიდეს, რომ ყველაფერი დაიწეროს, რამდენჯერ შეიცვალა მეპატრონე წილები და ასე შემდეგ. რატომ მიიქცია ამ პროცესმა განსაკუთრებული ყურადღება ახლა თქვენი აზრით, როცა ასეთი ასეთი პროცესები მიმდინარეობდა წარსულშიც და პრინციპში ეს ხდებოდა განსაკუთრებული ყურადღების გარეშე ყოველ შემთხვევაში ეს არ ხდებოდა მაინც და მაინც საზოგადოების ძელობის საგან. ვერც იგებდა ხშირად ამ საზოგადოების დენას. მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. საქმე ის არის, რომ რუსთავი ორს დღეს აქვს ძალიან სერიოზული ნიშა. ეს გახავთ ნიშა, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი რუსთავერს უყურებს ჩვევის გამო, მაგრამ ბევრიც უყურებს იმის გამო, რომ მას უნდა რომ მოისმინოს ხელისუფლების კრიტიკა. მეორე თემა არის რამდენად ხარისხიანი ეს კრიტიკა ყოველთვის და რუსთავი ორი არის თუ არა მხოლოდ კრიტიკის სიარაღი თუ პერიოდულად ეს არის манипуляციის სიარაღიც. კი ბატონო, თუ გნებავთ ამ თემაზე ვისაუბროთ. მაგრამ დავაკონკრეტებ უკაცრავად, ანუ რუსთავი ორისგან მოდის ხელისუფლების კრიტიკა და სხვა ტელევიზიები ხელისუფლებას არაკრიტიკებენ თქვენას გინდა თქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ისეთი სისტემური კრიტიკა, როგორიც მოდის რუსთავი ორისგან, ნამდვილად არ არის სხვა ტელევიზიებში და ეს არის დღეს რუსთავი ორისთვის ძალიან სერიოზული <coughs> აა მესიჯი, რომ თუ არ იქნება რუსთავი ორი არ იქნება ამდენად კრიტიკული ტელევიზია საქართველოში და ეს ნიშა დაიკარგება მთლიანად. მე რა თქმა უნდა ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები თავიდან ბოლომდე, მაგრამ მე მინდა რომ სხვა ტელევიზიებში თუნდაც აქ ვნახო ძალიან სერიოზულად გაძლიერებული ჟურნალისტური გამოძიება. მინდა სხვა ტელევიზიებში და თუნდაც აქ ვნახო ძალიან სიღრმისეული ანალიტიკური გადაცემები, არა 1 და 2 გადაცემა, არამედ ბევრად მეტი. მინდა რომ ის ნიშა რაც დღეს აქვს რუსთავიორს ნახო გადანაწილებული უფრო მაღალი პროფესიონალიზმით სხვა ტელევიზიებში და მაშინ თქვენ ნახავთ რომ საზოგადოებისთვის ბევრად ნაკლებად ტკივნეული იქნება ნებისმიერი პროცესი რაც შეიძლება განვითარდეს რუსთავიორში ვიდრე ახლა როდესაც ადამიანები ფიქრობენ ახლა მე რო თქვენ დაგისვათ კითხვა რომ აი თქვა ხვალ არ არის რუსთავი 2 აი რომელია ის ტელევიზია რომელიც პირველი დადებს ნარუში ჩილოვკების თემაზე სიუჟეტს. თქვენ ფიქრობთ რომ არც ერთი არ დადებს? მათ დადეს ტელევიზიებს შორის ის იყო ისინი იყო პირველი და ბევრი რამ შემიძლია დაგისახელოთ, სადაც ისინი იყო პირველი ხელისუფლების კრიტიკაში და ეს კრიტიკა იყო რელევანტური. მაგრამ ამავე დროს შემიძლია დაგისახელოთ სხვა სიუჟეტები, რომლებზეც ამას ვერ ვიტყვი. იყო კრიტიკა, მაგრამ არ იყო რელევანტური, იმიტომ რომ ეს სინამდვილეში არ იყო კრიტიკა, ეს იყო манипуляция. მე სულ ამას ვამბობ, რომ რუსთავი ორის ნიშა უნდა გადაინაწილონ იმ ტელევიზიებმა, რომლებსაც შეუძლიათ ეს და რომლებსაც საზოგადოების წინაშე უბრალოდ ვალდებულება აქვთ, რომ ისინი იყვნენ კრიტიკულები და კრიტიკულები იყვნენ სისტემურად და არა ისე. ანუ მაშინ დავაკონკრეტოთ, რას ნიშნავს სისტემური კრიტიკულობა? ანუ კრიტიკა ნებისმიერ შემთხვევაში და ყველაფრის თუ რას ნიშნავს სისტემური კრიტიკა? არა, იცით რას ნიშნავს სისტემური კრიტიკა? აი ნარუშილოვკისნაირი თემები და დარწმუნებული ესეთი თემა უამრავია. არც ერთი არ უნდა დარჩეს მედის თუმცა აქ ასევე საუბარია იმაზე არც ერთი სერიოზული თემა არ უნდა დარჩეს სერიოზული განხილვის გარეშე არც ერთი სერიოზული ხარვეზი ხელისუფლების არ უნდა დარჩეს სერიოზული განხილვის თუმცა აქ საუბარია კაპიტანოი ასევე იმაზეც რომ მაგალითად ყოველ შემთხვევაში მე რაც მომისმენია რომ რუსთავი ორს ხშირად წვდომა აქვს ისეთ ინფორმაციასთან რა ინფორმაციასთან წვდომა სხვა არხებს ფიზიკურად არ შეიძლება კონდეთ იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ადამიანებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ რუსთავი არ დაკავშირებულია ცინა ხელისუფლებასთან, ამბობენ, რომ ცინა ხელისუფლების წარმომადგენლები დღემდე რომლებიც არიან გარკვეულ თანამდებობებზე, მათ აწვდიან ინფორმაციას, რომელთანაც ფიზიკურად არ შეიძლება მოხონდეს სტუდიას სხვა ტელევიზიის ჟურნალისტებს. არა, მე არ ვიღებ ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ. ჩვენ ვართ მედია და ჩვენ ვართ მოვალე, რომ ხელისუფლების მიმართ ვიყოთ ასე ვთქვათ, მოდარაჯე ძაღლის როლში, მუდმივად და თუ ვინმე ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება, ეს ჩვენი ნაკლი არის და მათი პლუსია და ამის გამო ვერ გავაკრიტიკებთ ახლა, რომ მათ ხელი მიუწვდებათ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე. პირიქით. ვაკრიტიკო ჩვენი თავი, ჩვენ რომ არ მეგვიწდება ხელი რაღაც მნიშვნელოვანი. ან მაგათ ჩინაგა საკუთარ სამინისტროდან საიდუმლო ინფორმაციაზე რომ ხელი არ მეგვიწდება, ჩვენ ნაკლია თქვენასა ფიქრობთ? <laughs> ხო, მე ვფიქრობ რომ რაც კი არის მნიშვნელოვანი, ჩვენი ვალია რომ ვიბრძოლოთ იმ ინფორმაციის მოსაპოვებლად. და თუ სხვა მოიპოვებს ამ ინფორმაციას, ხო, ამის გამო ვერ გავაკრიტიკებთ ხარ რომ თქვენ არ ჩვენ არ ვაკრიტიკებთ. იმიტომ და იმიტომ თქვენ ხელი მიგიწდებათ ინფორმაციას და მე ხელი არ მიმიწდება. ძალიან ცუდი თუ არ მიგვიწდება ხელი და თუ ეს ინფორმაცია რეალურად მნიშვნელოვანია. ჩვენი პროფესია არის ესეთი, რომ ვეძებოთ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ძალიან სუსტად რომ არის ჩვენ ქვეყანაში წარმოქმნილი. ერთადერთი საგამოძიებო სტუდია არის გარეთ ტელევიზიების, რომელიც როგორ არის იცით, აი არ ვიცი, როდემდე გამოდის. თუმცა ხოთა შორის მეორე არხზე გადის და პირველ არხზე, საზოგადოებრივი მომწყობლის ორივე არხზე გამომძიებელი რეპორტიორი ასეთი პროექტი, არ ვიცი, თქვენთვის თუ არის ეს ცნობილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ვიცი, მაგრამ მე მინდა რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა იყოს ბევრად უფრო ძლიერი და ბევრად უფრო ძლიერი გუნდი და ბევრად უფრო ხშირად და ბევრად უფრო კარგი მასალა წარმოქმნილი, ვიდრე დღეს ეს ხდება მთელ საქართველოში, არა მხოლოდ თქვენთან. გასაგებია, უცებად დაგებრუნდებით, მე მინდა ასეთი კითხვა დავსვა, კანტონათია. აა რუსთავი ორის საქმეზე, როცა საუბრობთ რუსთავი ორის საქმეზე, აუცილებლად აქვე საუბრობენ ფარული ჩანაწერების საქმეზეც, გულისხმობ ჩანაწერებს, რომელიც უკრაინ უკრაინის უკრაინაში გავრცელდა უკრაინულ ვებგვერდებზე თავდაპირველად საუბარი ნიკა გვარამიასა და ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შორის და ბუნებრივია ამ ჩანაწერებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია თავიდანვე საზოგადოების თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ ჩანაწერის შინაარს და ზოგადად პათოსს რაც აი ამ ჩანაწერებში ჩანდა ეს ჯდება ზოგადად მედიის საქმიანობის სტანდარტში თუ არ ჯდება თუ საერთოდ თქვენი აზრით რა იყო ეს ყველაფერი მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს გიოცავთ ეთერს, წარმატებებს გისურვებთ. მეც ნამდვილად ვერთდები სურვის, რომ უკეთესი გადაცემები მინახო ყველა არხზე, მათ შორის განსაკუთრებით საზოგადოებრივ მოუწყებელზე, რომელიც ჩდება, რჩება საზოგადოების იმედად, იმიტომ რომ თუ სადმე გვაქვს საზოგადოებას გარანტიები, სწორედ საზოგადოებრივ მოუწყებელში უნდა გქონდეს უფრო მეტი კრიტიკის, უფრო მეტი ვოჩდოგური ფუნქციის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩანაწერებს, ესეც იყო ერთგვარად იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენს ჩემ დასამწუხაროდ ვერ მსჯელობთ მედიაზე და ვერც მის შინარზე. ეს უკვე ძალიან უკან გადასული თემაა და რეალურად ხანდახან ბევრად ვერაფერს ვერ წყვეტს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მსჯელობთ პოლიტიკურ პროცესებზე. ჩვენ მსჯელობთ ორი პოლიტიკური გუნდის დაპირისპირებაზე, სადაც ორივე მხარე ცდილობს რეალურად მათ შორის მედიის როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებას ამ ბრძოლაში. ამ შემთხვევაში ამ ჩანაწერებიდან ჩანდა და ავთენტურობა ამ ჩანაწერის ორივე მხარისგან იყო დადასტურებული მონაწილე მხარისგან გულისხმობ ბატონი ნიკა გვარამიასგან და ყოფილი პრეზიდენტისგან რომ ესაუბარი ნამდვილად იყო ამ შინაარსის რომ ნამდვილად საუბრობდნენ იმაზე როგორ შეიძლება მედია გამოიყენო ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში აქ იყო საუბარი ძალიან ძიმე იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შეა ჟურნალისტებს და როგორ ჭირდებათ მათ ჭამა აქ იყო საუბარი იმაზეც დანარჩენ ჩანაწერებში ვინ შეიძლება იჯდეს ეთერში და ასე შემდეგ და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენ ჩემ და სამწუხაროდ აჩვენებს მედიის როგორც ინსტიტუციის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს აჩვენებს მათ შორის პოლიტიკური გუნდების ძალიან სერიოზულ პრობლემას, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ პოლიტიკური გუნდი არის ძლიერი, როცა ამგვარი მეთოდებით იბრძვის პოლიტიკაში. და აჩვენებს თლიანად ამ პროცესმა, თლიანად ამ პროცესმა აჩვენა ის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ მე პირადად მეგონა, რომ ინსტიტუციები ამ ქვეყანაში უფრო მეტად იყო განვითარებული ვიდრე წავაწყდით. ეხება ეს სასამართლოსაც, ეხება და არამხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ეხება მედიას, ეხება სამოქალაქო სექტორს, რომელიც ასევე ჩათრეულია ჩემთა სამწუხაროდ პროცესებში ძალიან ცუდად. და ეხება საზოგადოებას, რომელიც რომელსაც უჭირს იმდენად გაიძღავნა ყველა ღირებულება და ყველაფერი რაც კი საერთოდ უკავშირდება აი ამ ინსტიტუციებს, რომ ძალიან უჭირს საზოგადოებას ორიენტირება, რა ჯობია საბოლოო ჯამში მოხდეს. ეხლა რამ მდგომარეობაში დღეს ვართ, პრინციპში შეგვიძლია ოდნავ გაგვიხარდეს, იმიტომ რომ თუ არ თიმს მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას უნდოდა და ამ ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რუსთავი ორი გამოეყენებინა პოლიტიკური არაღაც დაპირისპირებისთვის, მათ შორის შორის შეიარაღებული დაპირისპირებისთვის იმისთვის, რომ კლავ დაბრუნებული იყო თქვა ხელისუფლებაში. მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ლეგიტიმური ეჭვი იმის, რომ რუსთავი ორის როგორც კრიტიკული არქის გაჩერება, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ მყოფი არქის გაჩერება სურდა ხელისუფლებას და ამისთვის იყენებდა სასამართლოს ერთ-ერთ ინსტანციას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე პრინციპში არც ერთი ეს გეგმა შესრულებული არ არის. თითქოს ეს შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამით ჩვენ მოვიგეთ ზოგადად საზოგადოებამ თუ დღეს ესეთი სტატუს ქვა გვაქვს, მაგრამ მე ამას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ რეალურად აჩვენა ამან ძალიან ბევრი რამის სიუსტე ამ ქვეყანაში. ნათია, მოდი დავაკონკრეტებ გაჩუმებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისმება ეს კითხვა, ხელისუფლებას სურდა, ხელისუფლებას სურდა ან სურს შეიძლება, არ ვიცი, რუსთავი ორის გაჩუმება და ამისთვის იყენებდა სასამართლოს. დაუშვათ მივიღეთ ეს ფორმულირება. რა იძლევა იმის გარანტიას დაუშვათ, რომ თუკი მეპატრონე შეიცვლება, მიუხედავად მითუმეტეს რომ ჩვენ რამდენჯერმე ვნახეთ მეპატრონის ვლილება, რომ რუსთავი ორის რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება. საიდან გამომდინარეობს ეს დასკვნა მაინტერესებს აი ეს უბრალოდ ვარაუდი მე ვერ ვისაუბრებ რა შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ შემთხვევაში აი მომავალში რა შეიძლება მოხდეს მე შემიძლია ვისაუბრო იმაზე დღეს ეს რა ტიპის გავლენას სიძლევა მე ვისაუბრებ იმაზე რომ გვაქვს ესე დადასტურებული ფაქტობრივი მოცემულობა რომ დიახაც ხელისუფლება ერეოდა, ან ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოზე პირდაპირ გავლენა ნაციონალური. ანუ რომ შეიცვალოს და უშოთ რუსთავი ორის მეპატრონე, რუსთავი ორის პოლიტიკა, სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება, თქვენ დაწუნებული ხარ? მე ხე არა, მე სულ სხვა რამეს ვამბობ, რომ აღქმა ამ პროცესების საზოგადოების დიდი ნაწილისგან და თუ ჩავატარებთ კოლავას, ესე იქნება, თორემ მე როცა გადავადგილდები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, სწორედ ამგვარი მშელობები მესმის, რომ დიახაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებს იღებენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის გავლენას, დიახაც საქართველოს საქალაქო სასამართლოს წრა მოქმედებას და იმას, რაც ხდებოდა ბატონი ურთმანიძის მიერ, იღებენ როგორც ხელისუფლება, ასე აღიქვამს საზოგადოება ამ პროცესს. ეს იწევს სწორედ უნდობლობას მე მე არ მაქვს სხვა სხვათა შორის იმედები რომ რაღაცა ტიპის უნდობა სასამართლოს მიმართ ამ პროცესების გამო გაიზრდება და იწევს სრულ დაუცველობას იმიტომ რომ რას გრძნობს საზოგადოება რომ მედია არ არის მისი მისი მოკავშირე არ არის მედია მედია არის პოლიტიკური ძალების მოკავშირე და ეს თვალნათლივ ჩანს ამ ჩანაწერებიდან ამას ხედავს ხედავს რომ სასამართლოებს იქნება როგორც შოგონებს სხვადასხვა მხრიდან ასე აღიქوامს ის ამ პროცესს თუ კლავებს შავატარებ მგონია რომ ის რაც მე მესმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტში კლავები დადასტურდება შეიძლება. და ეს არის ძალიან სამწუხარო შედეგი, რა ჩვენ დღეს გვაქვს. და ასევე მე შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ მედია მეპატრონეები, ვინც სხვებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამ პროცესს აღიქვამენ როგორც ხელისუფლების მხრიდან ა ესე იგი მისთამი ლოიალურად არ განწყობი მიმედიის მიმართ გარკვეულ ნაბიჯებს და ეს თავისთავად უკვე ახდენს. როცა ვსაუბრობთ იმაზე რომ რა რა სიტყვის თავისუფლების საფრთხე, აქ არის სწორედ საფრთხე, იმიტომ რომ მედია მეპატრონები ამას იღებენ როგორც გაკვეთილს. საერთოდ რომ არ ერეოდეს ხელისუფლება ამ პროცესში, საერთოდ რომ არ კონდეს ამგვარ ფაქტორებს გარემოებებს ადგილი, ეს პროცესი მაინც ასე აღიქმება. აქ არის სწორედ პასუხისმგებლობა და კიდევ ერთხელ მინდა აუცილებლად ძალიან მოკლედ შევნიშნო რომ 2004 წელს სწორად თქვით, 2004 წელს წლიდან 12 წლამდე 20 ჯერ შეიცვალა მე პატრონი, ზუსტად 20 ჯერ შეიცვალა მე პატრონი. მაგრამ ჩვენ ისიც ვიცით, რომ პროკურატურაში იყო საქმეები შეტანილი. 2012 წელს შევიდა სწორედ პირველი დამფუძნებლების მხრიდან ეხლა რომ სამართლიანობას აღადგენენ და ნააძლევენ. ჟურნალისტებს მე ჟურნალისტი ვარ და ჟურნალისტურ კითხვებს ვამ. გვაქვს ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. სად არის პროკურატურა? რატომ არ გამოიძია პროკურატურამ? ამ გზით რომ წასულიყო პროცესი, გვენახა ჩვენ გამოძიება და შემდეგ სასამართლო პროცესი, კითხვები ამის მიმართ იქნებოდა გაცილებით უფრო ნაკლები. ვიყიდები და ნდობაც იქნებოდა გაცილებით უფრო მეტი. ეხლა მე პირადად ამ პროცესში გებულობ ესე რომ ხელისუფლებას აქვს შიში თუნდაც პატიოსნად რომ დაუბრუნდეს ძველ მეპატრონებს, ვისაც მართლა ეკუთვნის ჩემი აზრით ეს არქი, რომ დაბრუნებოდა პატიოსნად სწორი გზებით რომ დაბრუნებოდა, გავენ ამას ექნებოდა ნაკლები. ეს არის სწორედ თავარი პრობლემა ჩემთვის. გასაგებია, დიდი მადლობა სამწუხაროდ შეზღუდულები ვარ დროში კანტონელისოს მინდა დაუბრუნდე. კანტონელისო, როგორ ფიქრობ, პირველ რიგში თქვენი კომენტარი საინტერესო იქნება აი იმ არგუმენტებზე, რაც თუნდაც ნათიასგან მოვისმინეთ, იგივე прокуратураის ქმედება, ლოგიკა, თქვენ რამდენად ასე ვთქვათ, თქვენთვის რამდენად ახსნადია. ასევე კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამდით, მართალია დრო ცოტა გრჩებული, მაგრამ შევეცდები რაციონალურად გამოვიყენოთ. აა საერთოდ როგორ ფიქრობთ აი ამ სამართლიანობის, როგორ შეიძლება სამართლიანობის დამყარება თუ აღდგენა სხვადასხვა ტერმინებს იყენებენ, როდესაც საკუთრების უფლება ეხება მედიას და აქ ნებისმიერ სასამართლო დავა შეიძლება ითარგმნოს როგორც ჩარევა მედიაზე, ან შეიძლება მართლაც იყოს ჩარევა მედიაზე, არ ვიცი, შეიძლება არის. შეიძლება არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ასე ასეთი შთაბეჭდილება შეიძლება დარჩეს. ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ რომ აი აღდგეს თუნდაც საკუთრების უფლება იმისი, ვისაც ეკუთვნის. ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესი იქნება იმის დადგენა, თუ ვის ეკუთვნის რეალურად რუსთავი 2. მე არა მაქვს არავითარი ასე რომ ვთქვა წინასწარი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ამ ფლობელობის წილების გაყიდვის, გადაცემის იძულების ასე შემდეგ პროცესში იმდენად ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, რომ მე ვიცოდი, რომ რუსთავი ორი დააფუძნა ეროსი კიცმარიშვილმა, ჯარჯი აქემიძემ და დავით დვალმა. ამის შემდეგ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ ტელეკომპანიაში მოდიოდა, ნებაყოფილობით მობდა წილებს, ხელისუფლების ეწოლით ხდებოდა ეს 2004 წლის შემდეგ თუ ასე შემდეგ ვერ გეტყვით. ჩვენ ნახეთ ერთხელ ფილმი 2003 წელს, როდესაც ტელევიზია იყო გამოყენებული კონკრეტულად ვარდების რევოლუციისათვის, ან ძალიან აქტიური აქტორი იყო ამ ყველაფრის და გარკვეულ ადამიანებს გაუჩნდათ როგორც ჩანს კიდევ ერთხელ განცდა და სურვილი აი ამ პროცესების განმეორებისა. და რამდენად იყო ეს დაკავშირებული ქიბარ ხალვაში სარჩელთან მე ძალიან მიჭირს ახლა ამის ახსნა ლოგიკურად იმიტომ რომ რთული პროცესია რთული სამართლებრივი პროცესია მე არ გამოვრიცხავ ამ პროცესში დღეს უკვე არიან ჩართული მხარეები ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტი იქ ევროკავშირი დუნია მიატოვიჩი ძალიან დაინტერესებულია პროცესებით რომელიც აქ მიმდინარეობს ჩვენ მარტო არა ვართ და ბედნიერებაა ეს რომ ჩვენ მარტო არა ვართ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ნათიას ძალიან ბევრ მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ არ შეიძლება ადამიანმა დაკარგო ობიექტურობის გრძნობა ხომ საზოგადოება სწორედ აი ამ კუთხეებიდან აფასებს აი როგორ ხდება მე ცოტა შეზღუდული ვარ სიტყვის თავი გამოხატვის თავისუფლების კუთხით რომ აი ასე გულწრფელად და ღიად გადმოვცე ჩემი საკუთარი მოსაზრებები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგრამ პროცესი არის ძალიან რთული თავი არია, რომ მედია არ იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ რომელიღაც პოლიტიკურმა ძალამ გარკვეულწილად ხელისუფლებასთან მივაჭროს, ან მიიღოს რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები. მე ხშირად უკვე შევხვდი, ამდენად არეობიექტური შეიძლება იყოს მედია კონკრეტულად პიროვნების ამ პროცესის მიმართ სამწუხაროდ. არასოდეს არ ვჩივი ამის გამო, ვიცი რომ გვაქვს ჩვენს თმენის ვალდებულება განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფ ძალას, მაგრამ როდესაც პი ინს ხედავ, როდესაც ხედავ აშკარად მოვლენების გაყალბებას და ყველაზე უფრო საშინელ აი საკითხებთან დაკავშირებით წასვლას, ეხა ქალბატონმა იამბრძანა, რომ რა თქმა უნდა, მედია საშუალება უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია. მე არ ვიყავი ცუდი ჟურნალისტი. ქალბატონია და ნათიაც არაჩვეულებრივი ჟურნალისტები არიან, მაგრამ ყოველ დღე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აგენტურისიები მიიღო ანიკ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ყოველ დღე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია გქონდეს ალბათ ან სტატიანი თანამშრომელი უნდა იყოს რომელიღაც უწყების მე არ ვიცი უბრალოდ ან მოსესმენი აპარატურა უნდა გქონდეს დაყენებული სხვადასხვა კაბინეტებში სხვა გზა კარგი ჟურნალისტიკის როცა შენ ყოველდღე მოიპოვებ რაღაც საოცარ სენსაციურ ინფორმაციას ან შეგიძლია რომ მათ შორის აი ადამიანის სიკვდილი დააბრალო კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას მე უბრალოდ არ მეგულება და მგონია რომ აი მიუხედავად ძალიან ბევრი მცდელობისა რაც განსაკუთრებით ქალბატონიას მხრიდან მოდიოდა ქართული მედია ეთიკური მაინც ვერ გახდა სამწუხაროდ. ჩვენ ძალიან ბევრი ვეცადეთ ეს ალბათ მომავალი თაობების საქმეა. გასაგებია. ბატონ ზურაბ, მართლა ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მინდა შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და მე ასეთ კითხვა მინდა დაგისვათ ამ დღეებში მათ შორის უცხოელი დიპლომატების მხრიდან ჩვენ მოვისმინეთ დახლობთ ასეთი პათოსის განცხადებები, რომ არ შეიძლება ოპოზიციური ოპოზიც თუ ოპოზიციური არხი შეიცვლის რიტორიკას, ეს იქნება გასაკვირი თუ ოპოზიციური არხი არხის რედაქციო ოპოზიცია სარედაქციო პოლიტიკა შეიძლება ეს იქნება უცნაური და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხოთ, რას ნიშნავს ოპოზიციური არხი ზოგადად? ანუ მედია, რომელიც არის დაუშვათ მიუკერძოებელი, ან ცდილობს ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად იყოს მიუკერძოებელი, ან არ დააფიქსიროს თავის პოზიცია თუ აქვს კიდეც ჩემს გასაგებია მაგრამ აი რას ნიშნავს ოპოზიციური არხი ცოტა არ იყოს არ მესმის ან თქვენ როგორ ხსენთ ამას ოპოზიციური არხი ჩემი აზრით და არამარტო ჩემი ლოგიკურადაც ნიშნავს რას რომ ცნობილია ამ არხის დამფინანსებელი ეს არის ოპოზიციონერი და ესეთი დეკლარირებული ოპოზიციონერია და მის მიზნებში და ამოცანებში დეკლარირებულია ამავე დროს ღიათარი ნათქვამი, რომ ის მისი მიზანი არის ხელისუფლების კრიტიკა და ხელისუფლებასთან ბრძოლა. ამ შემთხვევაში არის ოპოზიციური არხი, მაგრამ შენ თუ ამბობ, რომ ესე იგი შენი არხი არის ობიექტური და შენი არხი არის საზოგადოებრივი და საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნავს, მაშინ манипуляციას ადგილი არ უნდა ქონდეს. არ უნდა იყოს ცალხრივი ეს არხი. მე ერთი რაღაცის თქმა მინდა ახლა უსმენდი აქ გოგოებს რასაც ამოდნენ და ერთი რაღაცა თქვა მინდა რომ დღეს დღეობით აბა დააკვირდით ერთი არც ერთი არხი არ არის არც ერთი არხი არ არის სახელმწიფო მაშინ თუ არსებობს ოპოზიციური არხი და შეიძლება არსებობდეს ოპოზიციური არხი მაშინ უნდა იყოს სახელმწიფო არხი არ ვიცი სადაც არ იქნება არანაირი გადაცემები იქნება მარტო ოფიციალური განცხადებები და ოფიციალური ასე ვთქვათ ინფორმაცია გავა ეს რეალური პრობლემაა დღეს ჩვენ მართლა გავაკვირეთ ჩვენი დემოკრატიულობით ესე იგი არ ვიცი ევროპა არ ვიცი მაგრამ ჩვენ ჩვენი საზოგადოება რო გავარკვიეთ ეს ნამდვილად ხადია მე არ ვარ ჟურნალისტი და ამიტომ ცოტა უფრო არც თმენის ვალდებულება არ მაქვს მე მაგალითად გაკვირვებული ვარ იმ სტატიებით და იმ ინფორმაციებით რაც ესე იგი დღეს ბეჭდურ მედიაში იბეჭდება ტელევიზიებში ძალიან ბევრი ნუ ცენზუროზე ლაპარაკი არ არის რაც უხერხო მდგომარეობაში გაყენებს მე ამას სხვა რამეზე ესე იგი იბეჭდება ისეთი ინფორმაცია რომელიც შის წარმოქმნის საზოგადოებაში, აგრესიას წარმოქმნის საზოგადოებაში. მე არა ვარ რა თქმა უნდა იმის მომხრე, რომ ჩვენ გავაჩინოთ რაღაც ორგანო, რომელიც ამას დაბლოკავს და რაღაცას გაუშვებს და რაღაცას არ გაუშვებს, მაგრამ თვითონ რედაქცია უნდა იყოს იმისკენ მობილიზებული, რომ საზოგადოება არ საზოგადოებაში არ შექმნას ესეთი შეშფოთების და აგრესიის, ასე ვთქვათ, იმპულსები არ გამოიწვიოს საზოგადოებაში. არ შეიძლება შენ საზოგადოებაში აშინო იმით, რომ ხვალ შემოვა ისლამისტური ტერორისტები და შეიძლება აქ აწყდეს ესე იგი აფეთქება ძალიან საინტერესო თუმცა ცოტა სხვა საკითხია და ბერმო არა ეს საკითხი ძალიან ახლო კავშირშია სწორედ იმასთან რაც არის ჩვენი დღე დღევანდელი ჟურნალისტიკა და თქვენ კარგად გაიხსენეთ აბა ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ხარეებზე პოლიტიკურ ხარეებზე პოლიტიკურ ის სარედაქციო პოლიტიკაზე რამდენად ოპოზიციური შეიძლება იყოს ესე იგი სატელევიზიო არხი და არ იყოს ცუცოტახნის წინ და თქვენ ამბობთ რომ რატო აქამდე არ იყო, რატო აქამდე ელაპარაკობდნენ ამაზე. რა იყო 9 წლის განმავლობაში ჟურნალისტები ცალკე. მე ეხლა გვარებს და იმას არ დავიწყე გვარების დასახელებას, მაგრამ ესე შტაბეჭდილება ყველამ კარგად ვიცით, ესე ბევრი ინფორმაცია არის, მაგრამ შტაბეჭდილებაც ხო რჩება ეგეთი. ჟურნალისტები, რედაქციები, ტელევიზიები, ეს იყო ესე იგი შეშინებული, ناقიდი, მიზანმიმართული სახელისუფლებო ორგანოები, რომელიც ალბათ დეტიმის შვილი იყო ერთი და არ გაეშვათ იმ თანმიმდევრობით სიუჟეტები, რომელიც მოდიოდა სახელისუფლებო დაკვეთიდან. ალბათ დეტიმის შვილი იყო არ გაეშვათ. ხვალ მის შვილს დაიჭერდნენ ზეგმის ახლობელს ესე იგი სამსახურიდან გაუშვებდნენ და ასე შემდეგ. გასაგებია თუმცა ამ წუთში ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სტუდიაში არ ვიყავ შესაბამისად ვერ იყოს თუ გინდა ნაციონალური მოძრაობის არა რომ იყოს ალბათ პასუხს გაგცემდათ რაც უფრო შედარებით ვერ პასუხს ვერ გაგცემდა იმიტომ რომ ეს არის რეალობა ხალხო ეს არის კონკრეტული რეალობა, ასეც ადგილი ქონდა. ეს გასაგებია, უზრობაზე არ მაქვს ლაპარაკი. ძალიან ცოტად რო გჭება. მოდით, მოდით, მოდით, მოდით კანტონიას, კანტონათიას მიიწეთ საშუალება, გამოთქვან შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, მე იგივე კითხვა კანტონია მინდა დაგისვათ, მართლაც აი ცოტა გარიყოს გაუგებარია ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე პრინციპში ვსწავლობდით ასე წერდით რომ მედია უნდა იყოს ობიექტური, მიუკერძოებელი და თუნდაც კონდეს კონკრეტულ ჟურნალისტ სიმპათია და ყველა ადამიანის სუბიექტია რომელიმე პოლიტიკური ძალისთან რაღაც ასე ვთქვათ მოცემულობების მიმართ მინიმალურად უნდა იყოს ეს მის საქმიანობაში ასახული ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვწავლობდით და ასე ვმუშაობდით აი თქვენ როგორ გესმით როცა მაგალითად აი თავად გამოთქმა ოპოზიციური არქი ოპოზიციური გაზეთი აი ეს ან პროსახელისუფლებო არქი აი ეს ესეთი გამოთქმები თქვენ როგორ გესმით საქმე ის გახლავთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს დიახაც ევალებათ, რომ ისინი იყვნენ ობიექტორები, მიუკერძოებლები, კეთილსინდისიერები, მაგრამ არსებობს მრავალნაირი დიახ, არა, კეთილსინდისიერება ევალება ყველას, ვისაც უნდა რომ იყოს ეთიკური ჟურნალისტიკის კეთებელი, მაგრამ ის რომ ტელევიზია შეიძლება აღიარებდეს, რომ მას აქვს სერიოზული პოლიტიკური სიმპათიები რომელიმე პოლიტიკური ლიდერების მიმართ, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიმართ, ეს არ არის პრობლემა, ნამდვილად არ არის პრობლემა, უბრალოდ როდესაც შენ აღიარებ ამას და სხვა ჩერს რუსთავერმა ეს აღიარა, შემდეგ იწება უკვე თამაშის წესები, რომელიც უნდა დაიცვა თუ გინდა რომ დობა შენს მიმართ იყოს მაღალი. მაგალითად, სულ მინიმუმ აი შენ შენთვის ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელს რომ მოიყვანდა შენთვის სიმპათიური ძალის წარმომადგენელს ისინი თანავარ პირობებში უნდა ამყოფო და კიდევ პირიქით, შენიანს რომ მოიყვან, იმის მიმართ უფრო მკაცრი უნდა იყო, იმიტომ რომ შენ მის მიმართ მეტი ვალდებულება გაქვს და საზოგადოებაც ესე გიყურებს, რომ თუ შენ ხარ ტელევიზია, რომელსაც გაქვს ბევრი სიმპათია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ნაციონალური მოძრაობას ხელმძღვანელობის აყირავებაში კი არ უნდა დაეხმარო, არამედ უნდა დაეხმარო იმაში, რომ რა შეცდომებსაც უშვებს დღეს მაგალითად, ხო, როგორც პოლიტიკური ძალა. აი ეს შეცდომები საჯაროთაჩვენო და ხალხს უთხარო, აი მე მათიანი ვარ, მაგრამ ამითი ვეხმარები მას და შენც გეხმარები, რომ ღიად ვსაუბრობთ იმ ხარვეზებზე, რაც აქვს ამ პარტიას. ეს არის თამაშის წესი და რუსთავი რა თქმა უნდა ამ წესს არიცავს. და შესაბამისადაც მიუხედავად იმისა, რომ ყურებადობა ამარხის მაღალია, დობა მის მიმართ არ არის მაღალი და რა ვიცი, ალბათ დადმაზურებმა ეს ჩემზე კარგად იცის, იმიტომ რომ პერიოდოდ იკვლევს ხოლმე ესეთ თემებს. მაგრამ ეხლა სხვა რამე მინდა, ვთქვა, ცოტა გამოსავალზე მინდა. დიახ, აი მე მინდა რომ ნელა გამოსავალისკენ წავიდეთ. თქვენ რაში ხედავთ? საქმე ის გახლავთ, რომ დღეს არის საქართველოს ის მდგომარეობა, როცა ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტოდ ბევრი ტელევიზია, ამ ტელევიზიებში იხსნება და იხსნება ток-შოუები, ზოგიერთი არის უფრო ზედაპირული, ზოგიერთი არ გავს ერთმანეთს, ზოგიერთი ცოტა სხვანაირია, მაგრამ ფაქტობრივად ყოველ კვირაში არის რაღაც ახალი და მე შემიძლია გადავდო ერთ ახზე, მეორეზე, მესამეზე, მე-ოცეზე, 25-ზე და ასე შემდეგ და ძალიან გაიშალა, ასე ვთქვათ, მედია, რაც არის არაჩვეულებრივი, ძალიან კარგი, ძალიან იმედის მომცემი და ეს მე მაძლევს არამხოლოდ იმის იმედს, რომ აყურებელს აქვს დიდი არჩევანი, რას უყუროს, არამედ პროფესიონალიზმის კუთხითაც ეს ძალიან შეცვლის სიტუაციას, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა, რომ მე მაი 100-ს ჩაგისვამ და სამაგეროდ მე ჯაჯანიძეს ჩაგისვამ, მორჩაპს კერძე ვართ უკვე. ამის იქით ვეღარ წავალ. ეხა დაიწყება შეჯიბრი, რომ აი მე გავაკეთებ უფრო პრესტიჟულს, მე გავაკეთებ აკეთებ უფრო სიღრმისეულს და სხვა შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან მიხარია რომ ტონის მიმცემი არის ამ საქმეში და მე გისურვებ თქვენ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას და ჩვენ კიდევ მეტი მოლოდინი გვაქვს მაგრამ ის რომ დღეს მაყურებელს აქვს ბევრად მეტი არჩევანი ვიდრე მას ქონდა რა ვიცი ოდესმე რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა პირადად ამაში მე ეჭვი არ მეპარება გასაგებია ა ნათია თქვენ როგორ ფიქრობთ გამოსავალთან დაკავშირებით რა შეიძლება ამ სიტუაციაში იყოს ყველაზე უთქიუნეულო გამოსავალი საზოგადოებისთვის. ბოლოს რაღაცა შვილებზე მეტად უფრო ამ გამოსავალს ფიქრობ და მე მგონი არ არის თვალად კარგი, მაგრამ ცოტათი თავიდან მქონდა ერთგვარი იმედი, რომ შეიძლება ეს რუსთავიორის ჟურნალისტების მცდელობა რომ შეაქვნათ ერთგვარი საბჭო, თუმცა მე რეფორმა არ მომეწონა მისი იყო. ოდნავი თქვათ მცდელობა იმის რომ დისტანცირება მოეხდინათ ამ პოლიტიკური გავლენებისგან, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება თქვათ ფლობელობაში, შეიძლება არ კონდეს იმდენად არსებითი მნიშვნელობა ვინ გადაიხდის თანხას თუ ჟურნალისტები გამოიჩენენ ნებას, ერთობლივ ნებას, ჩემი აზრი ესეთია, და ეცდებიან თავი დაიცვან სარედაქციო ჩარევებისგან და ამას გააკეთებენ თქვა თუნდაც რაღაცა საბჭოს სახით ჩემ და სამწუხაროდ ეს პროცესები წინარწასულა ამავდროულად არის სხვა ტიპის დაცვის მექანიზმები მაგალითად ეგრეთ წოდებული კოლექტიური შეთანხმება ხელშეკრულება რომელსაც შრომის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას და ეს შესაძლოა როგორც არსებული მეპატრონების ხელში ისე ნებისმიერი ცვლების შემთხვევაში ამან შეიძლება დაიცვა ჟურნალისტები ადგილზე ჩემ და სამწუხაროდ ჩემს კოლეგებს ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ გადაუდგამთ ახლა რაც შეეხება ოპოზიცია ოპოზიციურ აღს, მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალურად ის სახელი არაც ქვია ტელევიზიას, ოპოზიციის გავენის ქვეშ მყოფი ტელევიზია და ეხლა აქ თუ სხვა ტერმინებს შევარჩევთ, კი ბატონო, შევარჩევთ. ძალიან საინტერესო იყო დღეს ევროკავშირის განცხადება, რომელმაც მოწოდება გააკეთა არამხოლოდ ხელისუფლების მიმართ, არამედ ზოგადად პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომ არ იყოს გამოყენებული მედია, რადგან ეს ქმნის არსებით საფრთხეს ამ ქვეყანაში. დღეს სწორედ ამგვარი განცხადება გააკეთა ევროკავშირმა, ყველა პოლიტიკურ ძალას უთხრა, რომ დაანებეთ მედიას თავი, თუმცა არ მაქვს იმედი, რომ ეს რჩევა დიდად პოლიტიკურმა ძალებმა ამ ქვეყანაში გაითვალისწინონ. და რაც შეეხება ცოტა მინდა ვისაუბროთ ნიშნავს სისტემაზე, რა ტიპის სისტემაში ვიღავით, საკანონმდებლო სისტემაში თუნდაც, რომ კი ბატონო, შეიძლება კერძო მედიას კონდეს გარკვეული არჩევანი, რომ კონდეს სიმპათია ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის და უფრო პატიოსანია, როცა ამ სიმპათიაზე ღიად საუბრობ, მაგრამ ჩვენ სიმპათიაზე საუბრობ თუ დაფინანსებაზე, პირდაპირ დაფინანსებაზე კონკრეტული პარტიების მხრიდან. ჩვენი კანონმდებლობით პარტიული დაფინანსება მედიაში არის აკრძალული და პარტიული ფული ეს ნიშნავს უკვე პოლიტიკურ რეკლამას, რომელიც ასევე რეგულირდება კანონმდებლობით, იმიტომ რომ ეს უკვე რეკლამის სახეა და მას თავისი ჩარჩოები აქვს. აქ ძალიან არეული გვაქვს ყველაფერი, მათ შორის არამხოლოდ რუსთავიაში, ზოგადად მედია სისტემაში, რომ პოლიტიკურ ფულს რა უყოთ და როგორ უყოთ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ფინანსური გამჭვირვალობა, რომელიც ასევე მივახციეთ ჩვენ, აქ ჩემი კოლეგები არიან, თავის დროზე სანამ პოლიტიკაში წავიდოდნენ, ისე ბანაკიდან, მედია ბანაკიდან ვცდილობდით, რომ ფინანსური გამჭვირვალობა მიგვიღო მედიების. ეს მუხლები არის შეჩერებული. ჩვენ არ ვიცით, რით ფინანსდება დღეს მედია საქართველოში, არ ვიცით, რით ფინანსდება მაუწყებლები, სწორედ იმით იმიტომ რომ ას მუხლები არ მოქმედებს და ჩვენ ვერ ვხედავთ სად ისხმება პოლიტიკური ფული ეს არის ზოგადად პრობლემა და მე კიდევ არ მგონია რომ ხელისუფლებაზე მუშაობა ეს სახელმწიფო ზემუშაობა მე პირიქით მგონია რომ სახელისუფლებ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე არქი არის არქი რომელიც სწორედ ცდილობს პატიოსანი თამაშის წესებით დაემორჩილოს იმ სისტემას რომელშიც ვართ უბრალოდ ძალიან სერიოზულ საფრთხეს სწორედ იმ არჩევანს რომ აი ჩვენ გვაქვს ამგვარი სისტემა ვათავისუფლებთ პოლიტიკური სივრცისგან მედიას და დანარჩენს შინაარს სტოლებს თვით რეგულირებაში, ამას უქმნის არსებით საფრთხეს სწორედ ის ნაბიჯები, რასაც თითეული ჟურნალისტი დგას თითეულს რედაქციაში და მე უბრალოდ ჯერა რომ ინდივიდებს ბევრი რამ შეუძლიათ ნებისმიერ მედია საშუალებაში და ეს ნაბიჯები ჟურნალისტებმა ნელ-ნელა უნდა გადადგეს. გასაგებია, სულ ნახევარი წუთი კაპიტანერისო ბატონ ზურაბ აი გამოსავალთან დაკავშირებით თქვენთვის რა იქნებოდა ყველაზე ანუ იდეალური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან ისე რომ არ დაზარალდეს არც მფლობელი კანონიერი მფლობელი ვინც არ უნდა იყოს ის და ვინც არ უნდა დაადგინოს სასამართლო არც საზოგადოება, არც ნდობა საზოგადოებისა და მედიის მიმართ და ზოგადად, ასე ვთქვათ, მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეს ჩვენ საზოგადოება. მედია მრავალფეროვნება. ბევრ არხზე უნდა შეგეძლოს გადართო და გეცოდინება, რომ არსებობს სააკაშვილის გავლენის ქვეშ მყოფი ტელევიზია, არსებობს ვიღაცის გავლენის ქვეშ მყოფი ტელევიზია და მე ვირჩევ სანდო ტელევიზიას ან ვუყურებ ყველას და გამომოქ ჩემი დასკვნები, რადგან სხვა გზა ზოგადად კარგი გამოსავალია ის, რომ საქართველოსში შეიქმნა საშუალო ფენა, იყოს საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც თვითონ შემდეგ დააფინანსებს. და ასეთი უნდა იყოს ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა თქმა უნდა. აი ეს არის გამოსავალი. და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და უზენაესობა, როცა მოსამართლეები არა იმის გამო, რომ ვიღაცასთან ერთად მსახურობდნენ ან რომელიღაც პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები იყვნენ, არამედ საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებდნენ სამართლიან გადაწყვეტილებებს. გასაგებია, ბატონ ზურაბაშვილი. მე შევესწრები კონკრეტულები ვიყო ერთი პირველი ესე იგი სასამართლომ უნდა რა შეიძლება ესე იგი ჩქარა აი საზოგადოებამ ამაზე უნდა მოახდინოს გავლენა რა შეიძლება ჩქარა მიიღოს გადაწყვეტილებები ამ საქმესთან დაკავშირებით და დამთავრდეს ეს საქმე საბოლოოდ ფლობელი იქნება ვინც არ უნდა იყოს აი ბევრი ბევრი რამე ითქვა აი გაბატონო ბძანა ესე იგი რომ არსებობს რაღაცა კანონდებლობაში შეტანილი ცვლილებები რომელიც დღეს შეჩერებულია ამოქმედდეს ეს არა ეს э, კანონით არ არის შეჩერებული, უბრალოდ შეიძლება არ სრულდება და არ არის ხო, ნუ სასამართლოთია შეჩერებული. ოუშენ და ამას ამას მიექსეს. ხო არის რაღაც კარტი არის, რაღაც ასოციაციები ჟურნალ, ეს მეორე. მესამე, ვერ არ არსებობს სიტუაცია, როცა პოლიტიკოსი არ ეცნება გამოიყენოს ჟურნალისტი და მედია საშუალება. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხო და თქვენაც იგი ეგლა იმას ნუ შექმნით ველოსპეტის გამოგონებას ეს გამოყენება სიმპათიების კუთხით და მეორეა როდესაც პირდაპირ აფინანსებს და ის ადამიანის გამოყენება შეეცდება ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ეცდება რომ თუ საშუალება ექნება და თუ იქნება ესე იგი ამ კანონში და წესებში რაღაცა ისეთი საშუალება რომ ესე იგი რაღაცნაირად გამოიყენოს ეს გამოიყენებს იმიტომ რომ ეს მედია და ელექტრონული მედია მithumetes და კიდევ უფრო სხვა მედები და სხვა ტიპის, სხვა ხალი ტიპის მედები შემოვარ, ისეთი ინფორმაციის საშუალებები შემოვლენ, ყველგან ეცდება პოლიტიკოსი რომ გამოიყენოს და ზემოქმედება მოახდინოს, ასე იგი, თავის სამომრჩეველზე, სხვის სამომრჩეველზე საზოგადოებაზე. კანონი უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ ეს ამბავი აკრძალოს და მესამე, ასე იგი, ყველაზე მთავარი რაც არის, მე მიმაჩნია რომ ესე იგი, აი ეს ეს უკვე სუბთა ფსიქოლოგიაა, იცით რა, თუ თქვენ გაქვთ დემოკრატია და არადემოკრატია რითი განსხვავდება ერთმანეთ? მე რომ მქონდეს საშუალება, აი მე გეუბნებით, მე ვიცი რაღაცა კანონზომიერებები, ვიცი კანონები, როგორ უნდა ვიმოქმედო ადამიანზე, ამიტომ არ მაქვს უფლება მივიღო მონაწილეობა აი არჩევითი ისინი რო არის სასამართლოები, იმაში ფსიქოლოგებს არ აქვს უფლება. ნაფიც საჯული. ნაფიც საჯული არ შეიძლება მე ვიყო, იმიტომ რომ შეიძლება გადავარწმუნო ვიღაც სხვა. ეხლა როგორ არის? თუ მე მაქვს, მხოლოდ მე მაქვს საშუალება ზემოქმედება მოახდინო, ისეთი როგორც იყო რკინის ფარდის პერიოდში, მე შემიძლია საკუთარი დედა შევაძულო ადამიანს ვიზა მიმართული ინფორმაცია აი ესეთი დოზირებული და ნუ ეხლა თელი ასე ვთქვათ მექანიზმია როგორ შეიძლება ეს გააკეთო მეორეა თუ მე მაქვს საშუალება ბევრ რაღაცას უყურო და სხვადასხვა არზე გადავტო და ერთი ინფორმაცია მოვისმინო მეორე მოვისმინო მესამე მოვისმინო ამ შემთხვევაში ეს გამორიცხულია ამიტომ გზა და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მინახწევარია ეს უარსეოს ბევრი არქი რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური ამ ასპექტში ყველანი თანხდებით და ყველაფერი ეს ერთად ყველაფერი ეს ერთად გამორიცხავს იმას და გახდება სწორედ ასე კი კონკურენტული რო გახდება ჟურნალისტის პროფესია გახდება აღარ უყურებენ იმას რეიტინგი რო არ იქნება ის არ კი დაიყურება ვის რა თუნდა ესე კი ფული შადება არც ის სადაც ზეგავლენა არაფერი ნოლი ექნება ესეთ. ესეთი რამე არ არსებობს. ფილანტროპიული ისა ამოიწურა ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი განაცემისთვის განკუთვნილი დრო მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგეხადოთ თითოეულ თქვენგანს მობზენებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ქავტონი ესო ჩაფიძე ბატონი ზურაბიგოვა ქავტონი იანთაძე ქავტონი ნათია კუპრაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები ჩვენი გადაცემა გადაცემის ბოლოს მინდა ტრადიციულად მადლობა გადაუხადო ტელემაყურებელს ყურადღებისთვის დღეს ამით გემშვიდობებით შეხვდებით ერთმანეთს ხუთშაბათს ტრადიციულად 21 საათსა და 30 წუთზე კარგად ბრძანდებოდეთ Thank you.